Hello. Hello. You are live on air, my friend. Go. Bonjour, tu es en ligne. Right, what do you want to say to us? Qu'est-ce que tu veux nous dire? No, actually, you are misrepresenting Jesus. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que tu mis représente Jésus. Really? Okay. Yeah. Tell me about uh, Jesus. Do you know who is Jesus? Ah, vraiment, ok. Est-ce que tu connais qui est Jésus? Yeah. Who Jésus who who Jesus? Yeah, Jesus. was a prophet. Jesus was an Abdul, servant of Allah. Ah. Jésus était un prophète. Jésus était un Abdul. Il était serviteur de Allah. Abdul, ok. Can you show me the name of Jesus in the Quran? Est-ce que tu peux me montrer le nom de Jésus dans le Coran? No, he is Isa ibn Maryam. Okay, so how in the Quran he called him Isa? Who is Isa? Isa ibn Maryam. Mais comment est-ce que dans le Coran vous l'appelez Isa? Isa was a prophet. Okay, but, uh, but Isa était prophète dans le Coran. The, uh, but the one we have, his name is Yeshua. How how Yeshua became Isa? Mais celui que nous adorons, son nom c'est Yeshua. Mais comment est-ce que Yeshua est devenu Isa? Yeshua is the Hebrew term. Okay, so this is Arabic name you mean? Yeshua c'est en hébreu. Donc tu veux dire que Isa c'est en arabe? Isa means salvation. Isa veut dire le salut. So Isa means the salvation. So you are saying to me that the Quran saying that Jesus is the salvation. Isa veut dire salut. Donc tu veux me dire que le Coran dit que Isa c'est le salut. Yeah, Allah is using him so, to bring so Oui, Allah est en train de l'utiliser. So, So how Jesus is the salvation? He is the salvation. He is not. He is the salvation. That's what you say. Mais comment est-ce que euh, Jésus est le salut? Il est le salut, comme euh, comme tu l'as dit. Hello. Hello. Hello. Are Hello? Yeah. So you say that Isa is the salvation. How is that? Tu as dit que Jésus est le salut. Comment expliquer ça? Yeah, I was saying that Isa was the salvation only for Jews because mm. if, you read Isaiah 53, mm. God said that uh, for salvation of my people, he would. Jésus était le salut pour les Juifs. Puis si vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 53, on a dit que le salut pour mon peuple. Die. Mm. And in hmm. Isaiah 52 people, he will die. Mm. And in hmm. Isaiah of my people, he will die. For salvation of my people, he will die. Puisqu'il est écrit que pour le salut de mon peuple, il mourra. And in hmm. Isaiah 52, okay, oh, hold on, hold on, people, Et dans Isaïe 52, il est écrit. Euh, attends, attends, attends. He will die. He will die. Tu as dit que il mourra. He will die. yeah, Okay, so does the Quran says that Jesus died? Oui. Est-ce que le Coran dit que Jésus était mort the Quran says that وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ they did not kill him. Hmm. Jews Le salut dit, euh, le Coran dit que ils ne l'ont pas tué. didn't kill Jesus. Jews, the, the Jews did Allah- not kill Jesus. Okay, Kill Jesus did not kill him. Hmm. Jews didn't kill Jesus. Just, les Juifs n'ont pas tué Jésus. Allah. Jesus. Okay, what happened to Jesus? Tu dis que le, les Juifs n'avaient pas tué Jésus, mais qu'est-ce qui était arrivé à Jésus? Allah killed Jesus and Allah deceived the Jews. Allah and deceived then... the Jews. Okay. So, bon, puisque Allah avait euh, caché ça, il a donc trompé les Juifs. Oh, il a trompé les Juifs. Did Allah deceive the Jews or deceive the Christians? Est-ce que Allah a-t-il trompé les Juifs ou bien il a trompé les chrétiens? Christians were deceived by devil. Les chrétiens étaient trompés par le diable. Satan. But you are the one Satan. who said to me that Allah he deceived the Jews. At that time, all the Jews, all the Christians are Jews. Yeah, just... Mais c'est toi qui viens de me dire que euh, Allah avait trompé les Juifs. À cette époque-là, à cette époque-là, ah, la plupart des juifs, tous les chrétiens étaient des juifs. like Allah deceived Pharaoh. Allah deceived the Jews. Ah, C'était comme lorsque Allah avait donc euh, trompé ou bien séduit Pharaon. C'était comme ça que Allah avait aussi séduit les Juifs. How Allah deceived Pharaoh? How Allah deceived Pharaoh? Comment est-ce que Allah avait séduit Pharaon ou trompé? splitting the But this is not, this, is, this is not deception. This is Il avait divisé à la, à la mer rouge. Mais ça, ce n'est pas la déception. Miracle, what deceivance? Let's focus on Jesus now. Euh, ça, ça ce n'est pas la séduction, c'est pas la tromperie. Euh, Concentrons-nous sur Jésus. So Allah, he made the Jews think that they killed Jesus, correct? Donc tu dis que Allah a fait que les Juifs puissent penser qu'ils avaient tué Jésus. Yeah, yeah. Okay. And you correct, okay. You are the Jews one who were used, and, and, you are the one who used the ah, word. Oui, puisque les Juifs se glorifiaient qu'ils avaient tué Jésus. C'est toi qui as dit. Or deceived. But as you see, uh, uh, c'est toi qui dis qu'ils étaient séduits. Allah, he waited 600 years to tell us that the one who died in the cross, it was not Jesus. Pourquoi est-ce que Allah a attendu 600 ans pour nous dire que celui qui n'était pas mort à la croix, c'était Jésus? and you are the one who you Allah never received. Allah never told that uh, that this salvation thing on the cross. I mean, this. Ah, pourquoi est-ce qu'Allah a-t-il attendu pour ne pas nous dire que ce n'était pas Jésus Allah, lui, n'avait pas attendu tout ce temps-là. Il avait pas parlé de, de, salut par la croix. No, no problem. Don't, don't go there. Don't go there. Don't change topic. Non, non, non, ne change pas de sujet. You are the one who said to me that Jesus is salvation. This is your term and this is C'est toi qui as dit que Jésus c'est le salut, et ça c'est ton le terme que tu as utilisé. Yeah, yeah, don't, don't don't, just wait, just, wait, just wait, Non, non, attends, attends. Just wait, let me finish my, my point. Ah, Let's moi terminer mon point. And then you are saying, Thomas, that Allah, he deceived the Jews. Et tu dis que Allah avait trompé les Juifs. But isn't it you who said to me? Just like Pharaoh. Hold on. Comme il avait trompé Pharaon. Isn't it you who said to me that Allah, he sent Jesus to the Jews? N'est-ce pas toi qui m'as dit Allah a envoyé Jésus vers les Juifs? Yeah. Okay. So Allah, if he oui. sent Jesus to the Jews, he sent Jesus to these Jews to deceive them or to guide them. Donc si Allah a envoyé Jésus aux Juifs, il, est, il a envoyé pour les guider ou bien pour les perdre? No, to deceive them because Jews planned, planned against Jesus. So Allah... ah, pour les tromper, puisque les Juifs, eux, faisaient des complots pour tuer Jésus. Well, he did not send Jesus to the Jews to guide them. He sent the Jesus to deceive the Jews. Donc, Dieu me dit qu'il n'a pas envoyé Jésus vers les Juifs pour les guider, mais il a envoyé Jésus pour les tromper. Allah sent all the prophets to guide the Jews, but because of the Jewish plans, Allah okay. so then Allah plan. Allah envoie toujours les prophètes vers les Juifs pour les guider, mais deux fois, à cause de leur comportement, Allah change le programme. Hmm, okay, let us go. Let us go from zero. When Allah he okay, on va recommencer à zéro. sent Jesus to the Jews, did he send him to guide them or to deceive them? Lorsque Allah a Jésus aux Juifs, il a envoyé Jésus pour le guider ou bien pour le tromper? No, that's why I'm telling that the initial plan of Allah was to guide the Jews. But okay. Oh. Mais c'est pour ça que je dis, le plan initial de Allah, c'était pour les guider. And later, Hold on. So are you saying et, et après? saying, are you saying to me that Allah, he was not aware that the Jews, they will not be guided? Donc Dieu veux dire que Allah, lui, ne connaissait pas que les Juifs n'allaient pas se laisser guider. He do not know. Il ne connaissait pas. This is a human perspective of telling. If you read no, Genesis, ça c'est la perspective humaine de la manière dont je parle. I'm not, I'm not talking about a human perspective. No, no, don't. Non, non, je ne parle pas de la perspective humaine. Don't go there. You're an Ahmadiyya, aren't you? faut pas aller là. Tu es Ahmadiyya. Tu es Ahmadiyya? Non non non non non I'm not je ne le suis pas. What do you think about the Ahmadiyya? Do you think he is a prophet, Ahmad Oh, they were. Qu'est-ce que tu penses des Ahmadiyya? Uh, Mirza Golam, tu penses qu'il était comment? Yeah. Do you think he is a prophet, Ahmad Mirza au Oh, they were. They are infidels. they are not. Non, ces gens-là sont des infidèles. Les Hamadiyas sont des fidèles, infidèles. And, and, you are an infidel too, and we'll prove it in a second. Hold on. So, Et toi, si tu es infidèle, je vais le prouver dans quelques secondes. When Allah he sent Jesus to the Jews, don't he knew that the Jews will kill him? Lorsque Allah avait envoyé Jésus aux Juifs, est-ce qu'Allah ne connaissait pas qu'ils allaient le tuer? Or try to kill him, do he knew or not? Ou bien il ne savait pas qu'ils allaient essayer de le tromper. Savait-il ou bien ne savait-il pas? Okay. If you talk about his hyper knowledge, then yeah. Jesus, he come with the book. It's si tu parles de, de sa haute connaissance, donc il connaissait. Called Injil, is that correct? Jésus est venu avec un livre qui a qu'il avait appelé le Injil. Yes. Okay. What the word Injil mean? Que veut dire le mot Injil? Good news. In which? La bonne nouvelle. language? Dans quelle langue? Good news in Greek. Greek. So how oh. Uh, uh, good news, uh, la bonne nouvelle, c'est Injil, c'est en grec. He Jesus, he was sent to the Jews. Okay. How Jesus was sent to the Jews, but yet his book is in a Greek. Mais comment fait-il que Jésus a été envoyé aux Juifs, mais son, son, son livre est en grec? Oh, because Greek was one type of international language like today's English. Mm. And Ah, puisque le grec était comme une langue internationale euh, à cette époque-là, comme nous parlons l'anglais aujourd'hui. And that's why. Okay, hold on. But your Quran says that Allah he never sent any prophet unless he speak the language of his people. Mais votre Coran dit très bien que Allah n'envoie jamais un messager à un peuple à moins que ce messager ne puisse parler la langue de ce peuple-là. Yeah, Jews also spoke Greek. If you read Acts, Book of Acts, ah, les Juifs aussi parlaient grec. Si tu lis dans le livre des Actes des Apôtres. Ok, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Non, non, non, non. It stays is the language of the people, not languages they speak. It... Le verset là dit que c'est la langue du peuple et non pas la langue qu'ils sont en train de parler. Have to be their language, their tongue. Ça doit être leur langue maternelle. And this is in chapter 14, verse number 4. Read. Et ça, c'est le chapitre 14, au verset 4. Read for us. Go ahead. Tu peux le lire, pour nous. Yeah, I'm telling that Jews spoke Greek. Oui, je, je dis, le juif parlait grec. My And friend, my friend, the Jews who they are living in Arabia, they, they speak Greek? Tu veux dire que les juifs qui parlaient en Arabie Saoudite, ou bien en Arabie parlaient grec? No, you have a misunderstanding. Okay, no, not. tu ne comprends pas. Asking you, okay, if Allah is, so did Allah send his book to the Greek or he sent it to the Jews? Je te pose la question, est-ce que Allah a envoyé ce livre-là aux Grecs ou bien aux Juifs? No, no, Jesus spoke in Aramaic, but later his apostles in Matthew. No problem. Jésus parlait en araméen et plus tard ses apôtres, ils ont écrit en grec. Or did he send his book in Hebrew or he sent it in the Greek language? Est-ce qu'il a envoyé ce livre-là en grec ou bien en hébreu? In Greek. Okay, c'était en grec. Where we can find the book. So guys, remember this. Allah he sent his book to the to the Jews in Greek language. Donc vous suivez, il dit que Allah a envoyé ce livre en grec. Where you yeah, get this? Injil, okay, hold on, hold on. No, no, no, my friend. What, just wait, wait. Where we can find the Attends, attends. Où est-ce qu'on peut trouver? Reference for that. That Allah he sent his book to the. No, we do not have any reference in the so Quran. What you are saying... Où est-ce qu'on peut trouver la référence qu'Allah a envoyé ce livre en grec? On a, nous n'avons pas de référence là, on peut dire ça. And that to me. What you, where you from? Where you ben, pourquoi tu m'as dit ça? D'où est-ce que tu as tiré ça? We don't have like all reference in the Quran. Non, non, non, non. Nous n'avons pas toutes les références dans le Coran. No, no, don't, don't. So where you give me your answer from? You, the answer have to come from somewhere, unless you are claiming to be God and you know everything. Mais euh, la réponse là que tu me donnes, ça vient d'où? À moins que tu ne sois Dieu et que tu, inventes des, réponses, bien, ça doit venir de quelque part. Where your answer is coming from? D'où viennent tes réponses? From history. No, history. I'm not God. Okay, which history? From history. No, history. I'm not going. Ah, ah, de, l'histoire, de l'histoire. Okay, which history? Which history you Muslims approve? Do you approve the history or you approve what Muhammad said? Because everything. Maintenant, quelle histoire vous vous êtes d'accord avec? Est-ce que vous acceptez l'histoire ou bien vous acceptez, acceptez ce que Muhammad vous a dit? Muhammad, you said it's against history. As an example, let me ask you, what is the name of the grandfather of uh, uh, uh Isa? Puisque tout ce que Muhammad avait dit, c'est contre l'histoire. Par exemple, je vais te poser la question. Quel est le nom du grand-père de Jésus? In according to Islam. Selon l'islam. Grandfather of ah, Isa. Jesus. Yeah. Le grand-père de Jésus. Imran. Imran. But isn't it this is the... Imran. Imran. But... Imran. But isn't it this is the grand? Isn't this is the father of Moses? N'est-ce pas que c'est celui-là qui était le père de prophète Moïse? Yeah, but there is a typology in the Quran, like. Ah, il y a une typologie dans le Coran. From Musa and Jesus. There's what? Il y a quoi? Type typology. You know that. Typologie, typologie. So Jesus, the sister of uh, Mary, the sister of ok so, Aaron. so is, is, is Lorsqu'on dit que euh, Marie était la sœur de Aaron. this, uh, I, I, I saw this in the commentary. All right, I'm asking. J'ai vu ça dans les commentaires. Can you, is, is Moses is the uncle of Isa? Non, je te pose la question. Est-ce que Moïse était l'oncle de Jésus? Non. Ok. Non. so how how Mary she became the daughter of Amran who is the father of Moses. Maintenant comment est-ce que Marie est devenue la fille de Imran qui est le père de Moïse? This is a typology language. This is ça c'est la typologie, le langage typologique. What? Even if Christian community, tu veux dire quoi? they use this type of typology. No, no, we language. don't have. We don't have. First of all. Dans la communauté chrétienne, ils utilisent ce genre de typologie. Non, nous n'avons pas ça. All, first of all, first of all, uh, Mary, she is not even from the tribe. Mary, she is not even from the tribe of Moses. D'abord, nous n'avons pas ça. D'abord, Marie n'était pas de la même tribu que la tribu de Moïse. So how Mary she became the sister of Aaron and how the father name of Mary changed? Euh, comment fait-il que euh, Marie, est devenue la sœur de, de Aaron? Et euh, comment est-ce que le nom même de son père a, changé? As long you are a person who is ah. familiar with the Bible, what is the name? What is the name of the mother, the father of Mary? What is the name? Hold on. Attends. Et puis comme toi, tu dis que tu, tu connais la Bible. Quel est le nom du père de Marie? You are the one who says to me, you have evidence from history. Okay. C'est toi qui m'as dit que tu as, tu, tu, tu, tes références à partir de l'histoire. According to history, what is the father, who is the father of Mary? Selon l'histoire, quel est le père, qui est le père de Marie? Who's the father of Virgin Mary? Yes. Qui est le père de la Vierge Marie? Yes. Joachim. Okay. According so who is Amron? Joachim. Oui. On, you are the one who. Sorry. What is the father? Who is the father of Mary? Who is the father of Virgin Mary? Yes. Joachim. Okay. so who is Imran? You are the one who told me Imran. Maintenant, si tu dis comme ça, qui est Imran? C'est toi qui m'a parlé de Imran. Qui est-il? Isn't it you who said to me, her father is Imran? N'est-ce pas toi qui as dit que son père était Imran? This is it, like in Roman Catholicism, Mary is called the What Roman Catholicism? C'est comme dans le catholicisme romain. Quel genre de catholicisme romain? Don't, don't play games with me. Il faut pas jouer avec, des, faire des jeux avec moi. There's two fathers, either father-in-law, eh, like the woman she married, the one who, the father of her husband, this is her father too. Father. Il y a deux pères, comme on peut dire. Donc, si une femme se marie à un homme, le beau-père peut devenir aussi son père, si on peut l'appeler comme ça. Father-in-law or real father. So, neither of them, his name is Omran. Donc, entre les deux pères, que Marie avait son père naturel et puis le père de son mari, personne n'est appelé Imran. Imran in the Quran is the guy who is married to the mother of Mary. Imran dans le Coran, c'est le mari de la maman de Marie. You agree? Jesus in the Bible he said he's the son of David. He was Mais dans la Bible, Jésus dit qu'il est le fils de David. Don't go there. What this is, what this have to do with yeah. Non, ne va pas là. Qu'est-ce que cela a à faire avec ce que tu dis? C'est the same oh, logic. No, no, this is not the same logic. This is not. Ce n'est pas la même logique. The Same logic. The name Jesus, the guy. Listen, listen. Don't play games. Attends, il faut pas faire de jeux. Who is the one? Who is the one who slept with the mother of Jesus? Qui est celui qui avait couché avec la mère de la mère de Jésus? Who is the one? No one. This was a miracle. Non, personne. C'était un miracle. non, non, non, non. no. I'm not talking about who is the father of uh, Jesus now. I'm, I'm non, non, je ne parle pas de celui qui est le père de Jésus. Asking you, who is the one who slept with the mother of the mother of Jesus? Not je parle de celui qui avait couché avec la maman de la mère de Jésus. Not, not Mary, the, her mother, the mother of Mary. Who is the Non, je parle pas de la mère de Jésus. Je parle de la mère de Marie. One who slept with her qui est celui qui avait couché avec elle? Mother. Yeah. Saint Anne. Saint Anne and Saint My friend. Saint Anne, tu veux dire? Who is the who is the one who is the husband of the mother of Jesus? Qui est celui qui est le mari de la maman de Marie? Husband of the mother of Jesus. The mother of the mother of Jesus. Le mari de la maman de la maman de Jésus. The mother of the, which means the grandmother. Ce qui veut dire le grand-père de Jésus, c'était qui? The mother of Jesus, the mother of the, which means the grandmother. Who? Okay. So Joachim, Joachim. Qui? So how how what what the Quran says? Who is the one who is married to the mother of the mother of Jesus? Maintenant, qu'est-ce que dit le Coran? Qui est celui qui est marié à la mère de la mère de Jésus? Quran doesn't say that. Like, Le Coran ne dit pas ça. Like, like, are you sure? Es-tu sûr? You're confusing like Jesus no, no. Are you sure? I'm asking you. Are you? Tu, tu, tu, tu, tu, tu me confonds. Yes. Quran doesn't say that. Like, like. Are you sure? You're confusing like Jesus no, no. Are you sure? I'm asking you. Are you sure? Es-tu sûr? Say yes. Dis Are oui. you sure the Quran does not say that? Es-tu sûr que le Coran ne parle pas de ça? Quran does not say My friend, like what I, uh, I, uh, what I'm asking you, are you sure? Either you say yes, I'm sure, or you say I am ignorant. Non, c'est que je te demande, est-ce que tu es sûr lorsque tu dis le Coran ne parle pas de ça, ou bien tu es ignorant? And please talk, teach me. Si tu es ignorant, tu dis que je puisse t'enseigner. What I know, which verse are you trying to tell me? I am not. Je connais le verset que tu veux me donner. Asking you either you say yes or I say no. So I, Tout que je te demande de dire oui ou non. I'm asking you. According to the Quran, who is the husband of the mother of the mother of Jesus? D'après le Coran, qui est le mari de la mère de, la mère de Jésus? Imran. C'est Imran. So what you say to me it doesn't say that? Maintenant, pourquoi tu m'as dit qu'on euh, n'a pas parlé de ça dans le Coran? But because you misunderstood the concept, that's why. Hold on. Puisque tu as mal compris le concept. Attends. Hold on. I asked you who is the father of Mary. You said Joachim, according to you, right? Je t'ai posé qui est le père de Marie. Tu m'as dit c'est Joachim, d'après toi. according to history. No, no. Oui, d'après l'histoire. Okay, according. So is that history correct? You are the one who says we learn from history. So. Donc est-ce l'histoire correcte? Oui, c'est toi, qui tu as dit que tu apprends à partir de l'histoire. Which one you approve, the Quran or the history? Qu'est-ce que tu acceptes, le Coran ou bien l'histoire? No, no. Imran was not the husband of Saint Anne or the father of Virgin Mary. It... Imran n'était pas. Euh, le mari de Sainte Anne, euh, la, le, le, euh, la mère de Marie. Okay. Of the Quran or the history? No, no. Imran was not the husband of Saint Anne or the father of Virgin Mary. It was a typological language. Okay. Ça c'est un langage typologique. Just like just claim okay, from, the son from, of David. And from where you get uh, this uh, like interpretation, my friend? Et maintenant, cette interprétation-là, tu, tu, tu tires ça d'où This was, yeah, I, I read this in the commentary I saved in Ibn Kathir. Who, uh, yeah, j'ai lu ça dans les commentaires, j'ai vu ça dans le livre de Ibn Kathir. Ibn Kathir, he said that, give me the verse number so we can read. Ibn Kathir a dit ça, donc alors le verset, comme ça nous allons lire ensemble. The commentary Ibn Kathir, then all other commentaries okay, in the no, Quran. I'm asking dans le commentaire de Ibn Kathir ou bien d'autres commentaires, on a parlé de ça. Can Je t'ai posé la question, c'est dans quel verset du commentaire de Ibn Kathir il a dit ça? Non, je ne peux pas me rappeler comme toi. My friend, here we are speaking of reference. We don't speak without reference. Here we go. Ici, nous parlons des références. Hein? On ne parle pas comme on veut. Hein? This is the Quran, and whoever said that to you is an idiot. Ça, c'est le Coran. C'est un idiot. Read with me carefully. Do you know how to read? Tu peux lire avec moi. Tu sais comment lire? Okay. Do you know how to read? Yeah, yeah. Okay. Read for me the verse. Tu sais lire? Tu peux lire avec moi le verset? Verse. Remember when the wife of Imran said, Oh my Lord, I have vowed okay. to you what Souviens-toi de ce que la femme de Imran avait dit. Oh mon Seigneur, je voue à toi cet enfant qui est euh, dans mon sein. She is who? She is the wife of Imran, correct? Elle, était la femme de Imran. Yeah. Okay, so what is the wife of which in which language the wife of Imran does not mean the wife of Imran? Dans quel langage la femme de Imran ne veut pas dire la femme de Imran? Ça, c'est la Surah 3, verset 35. In Semitic language. That is stupid of you to say, my friend. Okay, so what is the wife of which in which language the wife of Amran does not mean the wife of Amran? Dans quel langage, dans quelle langue la femme de Imran ne veut pas dire la femme de Imran? In Semitic language. Dans la langue sémitique. That is stupid of you to say, my friend. It says the wife of Amran. That... Ça, c'est stupide si tu dis ça. Il est écrit la femme de Imran. But it's, mean. It's not the wife of Amran. Jesus also said he was the son. Tu veux dire que la femme de Imran ne veut pas dire la femme de Imran? This guys, the verse saying the wife of Imran. Okay, what if we go right now, me and you, and we read the interpretation of Ibn Kathir and everybody. Le, le verset dit très bien que la femme de Imran. Ou bien, si tu veux, on peut partir tous pour aller lire euh, le tafsir de Ibn Kathir si tu veux. Si tu veux, on peut lire ça. Et pendant ce temps-là, je vais faire quelque chose là pour vous projeter pour les francophones. Euh, juste une minute. a 3 au verset 35. Euh, pour nos amis francophones. Juste une minute. Sera 3 au verset 35. Là, c'est le verset. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter pour le débat. Là, c'est la surade. Au verset 35. Euh, rappelle-toi quand la femme d'Imran dit, Seigneur, je te vois en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient et l'omniscient. Et nous retournons très vite à Christian Prince. Très vite, nous allons retourner à Christian Prince. Voici la vidéo de Christian Prince. Nous retournons très vite. Euh, Pardonnez-moi pour ces petits retards. they will laugh that you are lying to us and you said Ibn Kathir, he said that. Ok, on va partir maintenant. On va, us hear, on va se moquer de toi comme tu dis que c'est Ibn Kathir qui a dit ça. Listen. Listen, listen, listen, listen, I'm asking you. If we écoute, écoute, non, non, écoute, je te pose la question. Go right now to Ibn Kathir. Are we going to find what you said or you are a liar? Si nous partons dans les tafsir de Ibn Kathir, est-ce qu'on va trouver ce que tu dis ou bien tu es menteur? But you know that don't tell me, but, don't but me, don't but Mais toi, tu connais. Non, je ne peux pas dire mais, mais, mais, mais. But me, I'm asking you. If we go to Ibn Kathir, my friend, I'm speaking to you nicely. Je te pose la question, je te parle gentiment. Si nous partons dans les tafsirs de Ibn Kathir, If we go I'm to Ibn, sure. Eh, eh, you, a second ago you were sure. Je ne suis pas sûr. Mais il y a qu'une seconde, tu étais sûr? I asked you where you said Ibn Kathir. I asked you where your debt is from. Just... Je t'ai posé où est-ce que tu avais tiré ça. Tu avais dit Ibn Kathir il y a quelques secondes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. You, so you are lying. You are lying, my friend. You, Donc tu mens, tu es en train de mentir. everybody heard you saying you heard that from Ibn Kathir interpretation. Tout le monde t'a entendu dire que tu as entendu ça à partir de tafsir de Ibn Kathir. No, this is not misunderstanding. You said that, and this is Ibn Kathir, and you are a liar. You have to admit that you are a liar. Non, je ne t'ai pas, pas, mal so compris. Je ne t'ai pas mal compris. Il faut dire que tu as menti et tu es un menteur biologique. A mistake in the Quran. Remember, you agreed. You are the one who agreed that Donc il y a une erreur dans le Coran. C'est toi qui étais d'accord avec. That there's no way that the father of uh, uh, the, the, the, the Mary, the mother of Jesus, her father is Umran. Puisque c'est toi qui as dit qu'il n'y a euh, aucun. Euh, donc euh, c'est impossible que euh, la maman de Marie, que son Euh, so Marie, uh, so Imran. Can you explain did you, why? Did you agree? Did you agree with that? did you did you agree with that? Est-ce que tu étais d'accord avec ça? You agree with that? Yes, you agreed, right? Okay. Now the Quran yeah, yeah. and the interpretation confirm that the father of Mary is Umran. Yes, agree, no. Right? Okay. What do you mean no? This is seven. Okay, show me where it, here we go. This is Ibn Kathir. Show me where it says that. Jesus here we go. No, no, the wife, the wife of Umran. Listen carefully. Listen now. This is Quran and the interpretation confirmed. Umran. Then you can... Oui, on était en train de ces leçons. Nous allons reprendre un tout petit peu. Can you explain did you, agree? Did you agree with that? did you, did you agree with that? Did you, Est-ce que tu étais d'accord avec ça? You agree with that? Yes, you agreed, right? Okay. Tu, now, tu étais d'accord avec ça? Oh, the Quran yeah, yeah. and the interpretation confirm that the father of Mary is Umran. Mais l'interprétation, euh, le Coran confirme que le papa de Marie, c'était Imran. Non. What do you mean no? Non. Qu'est-ce que tu veux dire non? Oh, okay, show me. Ah, ça c'est le langage sémitique. Here we go. This is Ibn Show me where it says that. Là, c'est le tafsir Ibn Kathir que je te montre là. Dis-moi où c'est écrit où là. Here we go. The wife, the wife of Amran. Listen carefully. This is Ibn Kathir. This is Ibn Kathir. Là, c'est écrit. Ibn Kathir. Il dit la femme de Imran. This is Ibn Kathir, the one you are hiding behind his back. Euh, celui derrière lequel tu te caches. The wife of Imran, mentioned here, is the mother of Mary. I mean, la femme de Imran mentionnée ici, c'est la mère euh, de Marie. How clear we can make it more? C'est plus clair ici. Yeah. Okay, so what you're lying, so it's, Mais pourquoi est-ce que tu mens? it's not a Semitic language as you claim, as, as you lie to us. Ce n'est pas question de langage sémitique comme tu es en train de mentir. So she is the wife of Amran, and the father of Moses is Amran too, correct? Donc, il est donc le, le papa de Marie, et puis le père de Marie, c'est aussi Moïse. Yeah. Okay, here. Oui we explain then how Muhammad he said that Mary is the sister. Am, the, I, I the sister. Listen, this. Mary is the sister of Aaron. Mais comment expliquer que cela explique pourquoi est-ce que Muhammad a dit que Marie est la sœur de Aaron. So now the yeah, idea yeah. became clear. So, Maintenant l'idée est devenue même claire. So Mary, she is the sister of Aaron because Aaron, his father is Amran. Euh, Marie est la sœur de Aaron, puisque le parent, le, le parent, le père de Aaron, c'est Imran. Yeah. Okay, so this, is, so this is a mistake. In the, this is a mistake in the Quran. Donc ça, c'est une erreur qui, qui se trouve dans le Coran. It's obvious. No mistake in the Ibn Kathir, not in the Quran. Non, ça c'est l'erreur dans Ibn Kathir, pas l'erreur dans le Coran. Le Coran dit très bien que était la femme de Imran. La femme de Imran. Juste une minute, on va projeter pour les francophones. Ah, nous sommes obligés toujours de montrer ça pour les francophones soyez un peu patient. Ok, nous disons. Ça, c'est surat 3 au verset 35. Surat 3 au verset 35. On va partir là où les tafsirs que Christian Prince est en train de lire. Ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir. Là, on dit que l'épouse d'Imran mentionnée ici, c'est la mère de Marie, <laughs> comme on a écrit là en français. Attendez, je vais agrandir un tout petit peu. Est-ce visible là Oui. là, je pense que c'est bon ici. Il dit que l'épouse d'Imran mentionnée ici est la mère de Mariam. C'est bien mentionné là. Et ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir. Maintenant, nous continuons avec euh, Christian Prince. On y va. Le Coran dit ça look at the Bible. My friend, don't same... look at. Regarde à la Bible. The Bible. Don't look uh, uh, at the Bible. You, you, you Muslims, you don't have an idea about the Bible. You copy. Mais écoutez, il faut pas changer de sujet. Vous les musulmans, vous n'avez aucune idée sur la Bible. Copy paste. Does the Quran say clearly? What... Look at the Bible. My friend, the don't same... look at the Bible. Don't look uh, at the Bible. You, you, you Muslims, you don't have an idea about the Bible. You copy paste. Vous les musulmans, vous ne faites que faire du copier-coller. Does the Quran say clearly with the clear words in Arabic? وإذا قالت امرأة عمران امرأة Est-ce que le Coran dit clairement, dans un langage clair, in Arabic وإذا قالت امرأة عمران عمران ربي امرأة عمران امرأة عمران do you know Arabic? est-ce que tu connais l'arabe No, no. I Okay, don't. I'm so not what an im- Non, non, je ne connais pas l'arabe. Uh, Okay, in your language, whatever you have, what translation you are reading? dans ta langue là, n'importe quelle translation, tu lis quelle version, quelle translation? English. L'anglais. What translation you read? Quelle translation du Coran tu es en train de lire? English. L'anglais. I know what translation you read. who is the translator? which... Je connais que c'est l'anglais, mais quelle translation? Qui, a traduit ça? Translator you accept. C'est quel translateur du Coran tu es d'accord avec? Oh, various translator, Yusuf oh. Ali or... Okay, this is Yusuf. Ah, okay, uh, Yusuf Ali. Yusuf Ali anyway. As long as you are asking for Yusuf Ali, this is Yusuf Ali. This is Yusuf Ali anyway. Ça, c'est la translation de Yusuf Ali, comme tu demandes ça. As long as you are asking for Yusuf Ali, this is Yusuf Ali, have fun. Ça, c'est Yusuf Ali, tu peux t'amuser avec. Okay, Yusuf Ali is saying, let me be sure that this is Yusuf Ali. J'ai montré que c'est Yusuf Ali. Uh, this is Ali Khan, actually. Let's go to Yusuf Ali. Là, c'était Hilal Khan. Maintenant, on va à la version, la translation du Coran selon Youssef Ali. Just to be sure. No, no, you is... can do your translation. I, no, no, no, Ah, tu peux utiliser n'importe quelle translation. No, I will do it as you wish. Show me. Non, non, je vais suivre ce que toi tu veux. One, one person agree with you. Otherwise, Dis-moi une personne qui est d'accord avec toi. Was you are lying to us. Autrement, tu es en train de nous mentir. Just to cover the mistake in the Quran, the horrible mistake in the Quran juste pour couvrir l'erreur dans le Coran, les erreurs horribles du Coran. <laughs> Yes, horrible mistake. You are the one saying that. Oui, des erreurs horribles. C'est toi qui as dit. This is uh, the, so you agreed. You agreed. First of all, you, it's you. you C'est toi qui as dit euh, d'abord. Euh, donc, si tu es d'accord. You agreed that the father of Mary is not, um, uh, no, uh, is that, not the father of Mary is not Imran. <laughs> Donc, tu es d'accord que le père de Marie, ce n'était pas Imran. Listen, listen. Women of Islam. Listen, did you agree with me on uh, that the father of Mary, the real father of Mary is not Imran? Did you N'est-ce pas que tu étais d'accord avec moi que le père de Marie, c'était pas Imran? Agree with me or not? Oui ou non? Yeah, I agree. Okay, so je suis d'accord. How the Quran here says that this is her father, his name is Imran. Mais comment est-ce que le Coran dit que ça c'est son père, son nom c'est Imran? No, the, look at the Yusuf Ali translation. It says My that friend, this is Yusuf Ali translation. This is Yusuf Regarde ce que dit la translation de Yusuf Ali. It says, Behold, oh, the women of, uh, of Imran, the women... La translation dit, regarde, il y avait la femme, une femme de Imran. Women of Imran said, Oh my Lord, qui avait dit, Oh mon Seigneur, I dictate into thee. It doesn't say that. J'ai consacré entre toi. Wife of Imran. It says that. Non, on n'a pas dit l'épouse, la femme de Imran. It says the women of Imran. Who is the women of Imran? On a dit une femme. Qui est cette femme de Imran? My woman is my wife, my friend. Ma femme, c'est mon épouse. Actually, you know the interpretation. My friend, I show. Donc tu connais l'interprétation. Non, je t'ai montré. Oh, do the interpretation. Okay, this is my challenge to you. Je t'ai montré l'interprétation de ça, le tafsir. Euh, et voici mon défi. Show me one interpretation agree with your statement. Donne-moi un seul tafsir qui est d'accord avec ce que tu dis. That Imran is not the father of Maryam, the mother of Jesus. Can you que Imran c'était pas le papa de Marie, la mère de Jésus. Show me one interpretation agree with you. Tu veux me donner une seule interprétation qui est d'accord avec toi? challenge. You know what? I will shave my oh, I will oh, shave oh. I will shave my 20 foot beard if you can show me one interpretation. Do ça. <laughs> Je te défie. Et si tu me montres ça, je vais me raser ma longue barbe pour te prouver ça. <laughs> Yeah, it's a challenge. Here we go. No, no, no. C'est un défi que je te lance. Challenge. Here we go. You are my hero. I showed you the first interpretation. Tu es mon, mon héros. Je te montrerai la première translation. You know what? I'm willing to show you. I'm willing to show you as many interpretations as you wish. What do you think about that? Je peux même te montrer beaucoup d'interprétations comme tu veux. Qu'est-ce que tu penses de ça? I will open for you an Islamic website. Have all the interpretation you can imagine in the Islamic library. Je peux te donner, euh, ouvrir pour toi un site internet là où il y a beaucoup d'interprétations, toutes les interprétations, les tafsirs du Coran que tu veux. Oh, let me talk. Est-ce que je peux parler? Oh, you I have can... to give the interpretation agree with your lies. Yeah, Otherwise, you have to say I was. Non, donne-moi l'interprétation qui, est d'accord avec tes mensonges. Autrement, tu dois me dire que tu mentais. Lying to you that doesn't say that. I'm fabricator. I fabricate things, and this is a... Et tu, tu, dois dire que j'étais en train de fabriquer les choses. Je fabrique les choses. Je, je suis menteur. Habit for us as a Muslim. So either you say, either agree with your lies. Otherwise, you have to say I was lying to you. It doesn't say that. I'm fabricator. I fabricate things, and this is a habit for us as a Muslim. So, euh, tu dois me dire que j'ai fabriqué les choses, et ça c'est une habitude de nous les musulmans de fabriquer des choses. So either you say, either you say I'm fabricating, either you say I'm a fabricator like my prophet Muhammad, or you have to tell me the interpretation would you say because you are the one who mentioned. Ou bien tu dois me dire que tu as fabriqué, que tu es fabricateur comme euh, Muhammad était fabricateur. Euh, puisque c'est toi qui as dit that you did read that okay. in the interpretation of Ibn Kathir. Puisque c'est toi qui as dit que tu as lu ça dans l'interprétation de Ibn Kathir. We open Ibn Kathir, we could not find that. Ibn... On a ouvert Ibn Kathir, on n'a pas trouvé ça. Ibn Kathir says clearly that this is the wife of Imran. Ibn Kathir dit clairement que ça c'était la femme de Imran. Quran says that uh, Imran give me, the... give me the interpretation. Stop Le Coran dit ça. Non, donne-moi l'interprétation. Euh, arrête de faire les jeux. In games, what interpretation? What? Okay. What, what, Quelle interprétation? What interpretation you want to give me, my friend? Quelle interprétation tu veux me donner? Quran says that. Uh, give me, the... give me the interpretation. Stop playing games. What interpretation? What, in, what, what, what interpretation you want to give me, my friend? Quelle interprétation tu vas me donner? I have only one interpretation. Which one? About Je n'ai qu'une seule interprétation. Laquelle? Which one? Which one? Which one? Which one? Which one? Laquelle? Which one? Okay, where is the interpretation coming from? D'où vient cette interprétation? What is the name of the interpretation? No, there is, Le nom de l'interprétation, c'est quoi? So, there is no interpretation about So you um, are lying to us then. Donc, il n'y a pas d'interprétation. Oh, donc, tu mentais. No, there is interpretation. Here we go. All, non, les interprétations sont là. All of them, here we go. This is Tafsir al-Jalalain. Read everybody and love at this guy, the liar. Tout est là. Voici le Tafsir Jalalain que je te montre là. Tout écrit là. who he think he have knowledge, trying everybody and laugh at this guy, the liar, who he think he have knowledge, trying les gens vont rire de toi, toi le menteur qui pense qu'il qu y a une interprétation. To cover the big mistake in the Quran. Tu veux couvrir la, la plus grande euh, erreur qui se trouve dans le Coran. Because the Miriam, there's a true story by the way. Puisque Mariam, Marie, il y a une histoire. Hold on, hold on, hold on. Just to show you how stupid your, your, your prophet. Attends, attends, je vais montrer combien est stupide ton prophète. Your prophet, he heard from the Jews that Aaron, he have a sister, her name is Miriam. Votre prophète a entendu ah, de la part des Juifs que euh, euh, Aaron avait une sœur et cette sœur-là s'appelait Marie. And this is correct. In the, et ça c'est correct. In the Old Testament, there is a woman, her name is Miriam, she is the sister of Moses and et dans l'Ancien Testament, il y a eu une femme qu'on appelait Marie, elle était la sœur de Marie, la sœur d'Aaron. Sister of Aaron. So Muhammad the fool, he thought that this is the same, the same women. Maintenant, euh, Muhammad, qui était le fou, lui croyait que c'était la même Marie. He thought that Maryam is the daughter of Imran. And she, Il pensait que Marie était la sœur d'Imran. She is the sister of Aaron. Il, elle était la fille de la sœur d'Aaron, d'après ce qu'il pensait. So he, he, he attached Mary to Imran, which is the father, which is, which is the father of Moses. Et il a attaché Imran à Marie, Imran qui était le père de Moïse. Now read yeah, me, yeah. read me. This, is right. Jalalain. This is... Tu fais avec moi. ça l'étape sur Jalalain. This is Jalalain. listen, listen, listen. right at this... Attends, attends. Okay, I'm right at this point or not? Est-ce que je suis euh, dans... Euh, j'ai raison ou quoi, jusqu'à présent? Because in the 7th century, uh, 6th and 7th century... My friend, don't tell me 7th century. Puisque dans le 7e siècle... Oh, on a dit par du 7e siècle. Is, I'm not talking about even the sister of Aaron. I'm talking about how Mary she became the daughter of Amram. Je ne parle même pas de la sœur d'Aaron. Je pose la question comment est-ce que Marie est devenue la fille de Imran? In front of you, this is tafsir al-Jalalain. Devant toi, ça c'est le tafsir Jalalain. Tafsir al-Jalalain. Mentioning when the wife. The, read, read, read, read, read, read. Ça c'est le tafsir Jalalain. Tu peux lire avec moi. Read, read, read, read, read, read. This is a the wife of Imran. Okay. Yeah, the wife of Imran. Okay, okay now the wife of Imran, she is the mother of Jesus. Okay, I want to ask you, how this La mère de Marie et la femme de Imran. Mistake happened, how the father of, uh, of Moses became the husband of the, of the mother of Mary. Comment le père de Moïse est devenu le mari de la maman de Marie? Okay. okay. actually uh, the apostles of Prophet Muhammad Sallallahu they denied the history that Mary, the father of Virgin Mary was not Joachim but Imran. They made up this history. So I have... Donc à cette époque-là de, euh, du prophète Mohammed, on avait donc dénié, on avait renié que le papa de, Marie, c'était euh, Imran, c'était, ils ont dit que c'était Joachim, after they made up history. So you are saying to me that disciple of Muhammad. Are... Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont fait une histoire dont tu veux dire que les disciples de Muhammad. Saying the apostles of Muhammad they are a bunch of liars. You are saying. Tu veux dire que euh, les disciples de Muhammad, les apôtres étaient des, des menteurs? Maybe is a bunch of hadiths about like apostles. But my friend, this Mais peut-être il y a de, beaucoup de hadiths à propos les, des apôtres. The Quran, what's wrong with you? It's... Mon frère, ça c'est le Coran que je te montre. says وَإِذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ وَإِمْرَانَ The one who is Allah is talking is not is not even Muhammad supposedly. Ici, ce n'est même pas Muhammad qui parle. Là, c'est Allah qui parle. Supposons que c'est Allah. Allah saying the women of Imran, she said, the, the women of Imran, Ici, c'est écrit la femme, l'épouse de Imran, qui a dit who is he? Who is she? She is the mother of Jesus, uh, of, of Maryam. Qui est-elle? C'est la maman de Marie. So why you keep saying to me, maybe the disciples are lied. So Maintenant, pourquoi est-ce que tu dis pour peut-être euh, à l'époque de Muhammad, les disciples, les apôtres avaient changé tout ça, ils avaient menti? Look what you did. You just agreed. You just agreed that Muhammad companion they are a bunch of liars and maybe they fabricate that in the hadith. Maintenant, tu viens de dire que tu vois ce que tu dis. Tu dis que les compagnons de Muhammad sont des menteurs. Peut-être ils ont fabriqué ça dans les hadiths. But by doing that, you prove that this is absolutely false. Et en montrant cela, en disant cela, tu montres que ça c'est complètement faux, tout ce qu'on qu vous a raconté. Because Islam is false, because the Quran is the one saying that, not the disciples of. Et le Coran est faux, l'islam est faux, est faux. Est, puisque c'est le Coran qui dit ça. Muhammad. Disciples of Muhammad. Saying that, not the disciples of Muhammad. C'est le Coran qui dit ça, ce n'était pas les disciples de Muhammad. Actually, they misinterpreted the Quran. My friend, the Quran saying the... Donc, ils ont mal interprété le Coran. Mon frère, c'est mon... le Coran qui dit... Women of Imran, you give me interpretation. It says... Le Coran dit, la femme de Imran. Tu peux me donner l'interprétation. The women of Imran. Since when, if somebody says the women of Imran, he didn't mean that she is the women of Imran. Depuis quand, lorsqu'on dit la femme de Imran, ne veut pas dire la femme de Imran. The guy, he cannot have kids. Cet homme ici ne pouvait pas avoir des enfants. The story is there. L'histoire est là. And his wife, she said, I'm going to designate this child will come to me to be for you, God. Et cette femme-là a promis à Dieu, il a dit que si tu vas donner un enfant, je vais te consacrer cet enfant. Who is the one who did that? The women of Imran. Qui est celle qui a fait ça? C'est la femme de Imran. You tell me what does that mean? Tu me poses, montre-moi ce que ça veut dire. The same thing, it, it is a Semitic language. Jesus said, the son of David. My friend, c'est le langage sémitique. Comme Jésus dit, il était le fils de David. son of David, son, of, son of David, my friend, because by birth, Jesus, he goes all the way to David. Mon, mon ami, il est le fils de David puisque Jésus remonte jusqu'à l'époque de David. C'est dans la descendance de David. Mary, she have nothing to do with Musa. She is not going all the way to David. They are from different tribes. Mais Marie, elle, ne, ne remonte pas à, à Moïse. Elle n'est même pas de la même tribu que Moïse. Even in this case, it doesn't work. Didn't you read that are, même si on partait dans cette lignée-là, ça ne marche pas. they are not from the same tribe. Listen, they are not from the same tribe. Ils ne sont pas de la même tribu. Listen, listen, I'm going to give you a chance. So this is a mistake. Hein? Ah, attends, hein. attends, je vais te, te donner une chance. Donc ça, c'est une erreur. OK? I'm going to ask you. Yeah. Can you give me one thing to prove to me Islam to be true? Je vais te poser la question. Peux-tu me montrer quelque chose qui prouve que l'islam est vrai? Avant d'aller là, je vais vous projeter le tafsir de Jalalain que Christian Prince était en train de montrer dans l'écran. Ah, là, c'est le tafsir Jalalain qui est à l'écran. Ok, y ça. Ça, c'est euh, le site internet du, royaume de la Jordanie. On va dans les tafsirs. Tafsir Jalael, euh, au chapitre, chapitre 3, verset 35. Au verset 35, euh, je vous montre ce que Christian Prince était en train de montrer. Ça, c'est Jalalaïl. soit euh, euh, 3, verset 35, Tafsir Jalalain, comme, on, a, montré là, c'est Christian Prince. en a sur euh, Soyoti, euh, Ibn Jaraskalani, ils ont dit, mentionné quand la femme de Imran, Hannah, lui, ils ont dit que son nom c'était Anna. Anna. Ça, c'est Jalalain qui dit, son, nom c'était Anna. Après avoir atteint la vieillesse, a inspiré à avoir un enfant et a supplié à Dieu. Elle sentit qu'elle qu'elle portait un enfant au Seigneur et dit Ô Seigneur, j'ai juré de vous offrir ce qui est dans mon ventre, mon, ventre comme une consécration libérée et délivrée. Euh, sûr est là, ça continue, les gens peuvent lire. Mais nous retournons promptement à Christian Prince. Et là, c'est notre numéro encore pour les gens qui veulent organiser des débats. Nous sommes là, OK, on y va. Let me try. Listen, listen, I'm going to give you a chance. So this is a mistake. OK, je te donner une chance. Et ça, c'est une erreur. I'm going to ask you. Yeah. Can you give me one thing to prove to me Islam to be true? Peux-tu me donner quelque chose qui prouve que l'islam est vrai? yeah, the prophecy of Prophet Muhammad. Like This is the biggest. Oui, les prophéties euh, du prophète Muhammad. Ça, c'est le plus grand. Euh, comme quelle prophétie? The, I mean, in Surah 7, verse 157, it claims. Ah, dans la Surah 7, verset 157, il dit. That Prophet Muhammad is mentioned in the Torah and in Injil. Il dit que le prophète Muhammad est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. This is the prophecy of Muhammad. Ça c'est la prophétie de Muhammad. I mean the prophecy about chapter, Muhammad. No, no. la prophétie à propos de Muhammad. No, no, um, give me, give me. Uh, first of all, that is funny of you to say because the Quran says. D'abord, euh, ça, ça c'est drôle que tu puisses le dire, ça c'est comique puisque le Coran dit. That uh, uh, Jesus will say, Isa will say, there's a prophet who comes after me, his name is Ahmed. correct? le Coran dit très bien que Jésus a dit qu'il y aura un prophète qui viendra et son nom sera Hamad. Yeah. Okay, what is the name of your prophet? Oui. Maintenant, quel est le nom de votre prophète? I'm not referring to that because we know that Injil was fabricated. Non, je ne me réfère pas à ça. Non, je te pose la question. What is the name of your prophet? Je te pose la question, quel est le nom de ton prophète? What is the name of your prophet? Quel est le nom de ton prophète? Muhammad Ahmad. So c'est Muhammad Ahmad. His name is oh. Muhammad or Ahmad. Is Ahmad is a name or a title? Son nom c'est Muhammad ou bien Ahmad. Est-ce Ahmad un nom ou bien un titre? Is Muhammad a name or a title? Est-ce Muhammad un nom ou bien un titre? Name and also title. Okay. C'est un nom et puis un titre. They saw how he had many names. What does that mean? Did his mom, she call him Ahmad or call him Muhammad? Maintenant, comment a-t-il beaucoup de noms? So son, sa maman l'appelait-il Ahmad ou bien Muhammad? Both. We do not. Ah, tous les deux noms. Bon, nous ne connaissons pas. Call him actually Ahmad. Uh -huh. But so why Muhammad. he is saying that? Does that mean? Did his mom, she call him Ahmad or call him Muhammad? Both. We do not call him actually Ahmad. Uh -huh. Non, bon, nous, ne l'appelons pas Ahmad, en réalité. So why he is saying that, why he called him Ahmad, what does that mean? Maintenant, comment, pourquoi est-ce qu'il appelle, il a dit qu'il appelait Ahmad? To relate to that Paracletos. Oui, pour euh, rétablir une relation avec le Paraclet. The Paracletos in The John Paracletos is a spirit. Is Muhammad a spirit? le Paraclet c'est un esprit. Est-ce que Muhammad est un esprit? The Paracletus will stay with us forever. He will never die. Le Paraclet va rester avec nous éternellement et le Paraclet ne va pas mourir. And he is a spirit. Et il est un esprit. Is your prophet a spirit? Est-ce que votre prophète est un esprit? Um, prophet Muhammad spirit. Spirits don't die. Oui, les, euh, bon, les esprits ne meurent pas. Esprit. they either go to heaven or so in Muhammad hell. Is a spirit. Les esprits partent soit au ciel ou soit en enfer. Spirit is not a human. Donc tu veux dire que Muhammad est un esprit, ce n'est pas un humain, un humain. He's a spirit and also. Il est aussi un esprit. A flesh. Aussi un corps, une chair. Huh? Okay, so the, there it says that this is a ruh al-Qudus. He is the spirit il est écrit sur le Saint-Esprit, l'Esprit là. Then are you saying to me that Muhammad is the Holy Spirit? Tu veux me dire que Muhammad est le Saint-Esprit? No, he is not the Holy Spirit. Well, you are il n'est pas le Saint-Esprit. For me ever saying this is the Holy Spirit because, Mais tu es en train de me donner un verset là, tu dis qu'il est le Saint-Esprit. Because there the verses you are quoting for me is about the Holy Spirit. Puisque le verset là que tu as mentionné, c'est à propos du Saint-Esprit. It have to be holy, it have to be spirit. Now, ça doit être saint et puis ça doit être un esprit. Is your prophet holy? Est-ce que votre prophète est saint? Yes. Oui. How then come, he's Holy Spirit. Then how come, okay, I want you to read this for me then. Okay, hold on. Uh, Maintenant, comment expliquer? Je veux que tu puisses lire ça. As long the prophet Muhammad is holy, how come? Comme le prophète Muhammad, votre prophète est saint. The Quran says, May Allah forgive your past sin and the one to come. Comment est-ce que le, le, Coran dit que Allah puisse te pardonner tes péchés, tes, tes péchés, péchés passés et puis tes péchés à venir? Yeah. Okay, what do you mean, yeah? Qu'est-ce que Dieu oui? How Allah will forgive the past sin of somebody have no sinner, no sin. You, Comment Allah va pardonner le péché de quelqu'un qui n'a pas de péché? You just said he is not a sinner. Tu viens de dire qu'il n'est pas pécheur. Is he a sinner? No, I didn't see is, once is, that is he, he a sinner or he is not? Is he? Est-il pécheur ou pas? he a sinner or not? Est-il pécheur ou pas? Um, yeah, he's kind of. So how do you call him holy? Ah, il est comme, euh, en quelque sorte, un pécheur. I mean, how you are a sinner and you are holy? I mean, are you crazy people? The... Maintenant, comment est-ce qu'il est pécheur et puis il est ça en même temps? Êtes-vous fou? The second you call him holy, it means he have no sin. Une fois que tu l'appelles saint, c'est qu'il n'a pas de péché. Sin, sinner doesn't mean that he has to be unholy all the time. Ah, si on dit quelqu'un qui, qui, est, qui est pécheur, cela veut dire qu'il n'est pas, qu pas saint en tout moment. Ah, so Muhammad temporarily holy. Muhammad is sometimes holy, sometimes filthy. Ah, donc tu veux dire que Muhammad était temporairement saint, dans, deux fois, il était temporairement sain, puis temporairement, il était euh, sale. He was a man. He... So, oui, c'était un homme, un humain. Why you call him holy? Mais pourquoi tu l'appelles ça Because Allah forgave. what, did Puisque Allah l'a pardonné. He forgave, but it says in the past, and the one in it doesn't say even Allah, it says forgive, it says may Allah forgive. How Allah? Et il dit que on n'a même, même, pas dit qu'Allah va lui pardonner. On dit que Allah puisse le pardonner, les péchés passés et puis les, les, les péchés à venir. God, he says me. Secondly, Maintenant, comment est-ce qu'Allah a dit puisse Allah? Puisse Allah. Because Allah forgave. What, what do you mean forgive? But it says in the past and the one in the, it, doesn't say even Allah, it says forgive. It says may Allah forgive. How Allah is God, he says me. si, si, pourquoi est-ce qu'Allah dit puisse Allah te pardonner. Secondly, it says the one in the past and the one to come. Et puis, deuxièmement, il dit tes péchés à passer et puis tes péchés à venir. So how he is holy, but he would do a, he did in the past and he would do to come. Maintenant, comment est-ce qu'il est saint? Il a fait des péchés passés et puis il fera des péchés à venir. Prophet Muhammad suffered in his life very severely. This is not question. Le prophète Muhammad a tellement souffert dans sa vie, sérieusement. I suffer too. I suffer too, my friend. C'est pas ça la question. Moi aussi, je souffre. J'ai beaucoup souffert aussi. What this, What what this have to do with my topic? All people suffer. Have you ever heard a human being don't suffer? Qu'est-ce que cela a faire avec le thème? Tout le monde souffre. Est-ce que tu as déjà entendu un, un homme qui n'a pas qui ne, qui ne souffre pas? Stop playing, playing games. I'm... Ah, il faut pas faire des jeux ici. Asking you now, how he is holy, yet he commits sin in the past and he will commit sin in the future. Comment est-ce qu'il est saint Mais il fera des péchés dans le, le, il a fait des péchés dans le passé, il fera des péchés dans le futur. So, the Christian concept of holy is sinless, that is Jesus. But in most Islamic concepts, all sinless, that is Jesus. So, the Christian concept of holy is sinless, that is Jesus. But in most Islamic concepts, all the prophets were holy. So is le concept chrétien du mot saint, cela veut dire que quelqu'un qui ne pêche pas. Mais dans le concept musulman, tous les prophètes sont saints, ils ne pêchent pas. Allah holy, is Allah holy the same as Muhammad? Est-ce que Allah est saint comme Muhammad? He's sometimes saint. No, no, no. No, no. No. Then you cannot use the word holy. Alors tu ne peux pas utiliser le mot saint. Yeah, I can. Okay, can you show me one, oui, je peux utiliser le mot. One, one, one statement in the Quran where it says Muhammad was holy? Peux-tu me montrer une phrase dans le Coran là on dit que Muhammad était un homme saint? No, I'm not a Hafiz, but I am sure there is. No, there is. Je ne suis pas Hafiz, je, je ne mémorise pas le Coran. No. Mais je suis sûr qu'il y en a. Hafiz, but I am sure there is. No, there is not. And, here we go. I just. Euh, moi, je te confirme, il n'y a pas de verset comme ça. Et euh, voici même, je te montre. Showed you this, the opposite. Je te montre un verset qui dit le contraire. C'est là, Surat 48 au verset 2. On va, on va exposer ça rapidement pour, nos amis francophones. Euh, juste une minute. Là, ce sont des enseignements que nous prenons. Ça va aider beaucoup de gens dans le monde, même la génération future. Surat 48 au verset 2. Surat 48 au verset 2. Le Coran dit ceci. Soit 48 au, verset 2. On dit, afin que, que Dieu te pardonne, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie. afin que Dieu te pardonne. Dans la version anglaise, on a dit que puisse Dieu te pardonner et qu'il puisse accomplir ce moment là qu'il puisse revenir là et qu'il puisse parachever et qu'il parachève. On retourne vite chez Christian Prince. En arabe, on a dit que Allah puisse pardonner tes péchés. Ok, Nous Islam. Yeah, okay. listen, listen. I'm going to go back to zero. All what you said to me, it turned to be false and stupid. And Ok, je vais retourner à zéro. Maintenant, tout ce que tu, tu veux me montrer, ah, ça n'a pas de sens, c'est stupide tout ce que tu m'as dit. OK? All what you said to me, it turned to be false and stupid, and people are laughing. So I'm going to give you a chance. Tout ce que tu m'as dit, c'est faux et stupide, et les gens euh, euh se moquent de ça. Je te donne une autre chance. I repeat my question. Je répète ma question. Can you give me something, one thing, proof that Allah is God and Muhammad is a prophet? Anything, choose of your... Tu peux me donner quelque chose dans le Coran qui prouve que Allah est vrai Dieu et Muhammad était le prophète, un prophète vrai. Choose the best. Can you tu peux choisir la meilleure des choses dans le Coran. Prove to me in any way. Que vous pouvez prouver cela. Yeah, I can give you many. Give me one. Give me one for now. Give me one. Je peux te donner beaucoup de preuves. Donne-moi une seule chose. One by one. Un à un. like in Isaiah 42. Uh, ah, don't give me the Bible dans Ésaïe 42. On ah, ne me donne pas la Bible. Do you, do you Muslims agree with the Bible? Est-ce que vous, musulmans, vous êtes d'accord avec la Bible? Yeah, some part I have to agree. Oh, some... Ah oui, il y a quelques parties là, je suis d'accord avec la Bible. Sometimes. Okay, what Isaiah said, what Isaiah? Maintenant, qu'est-ce que Isaiah a dit? Isaiah 42, Isaiah prophesied about Prophet Muhammad. Isaiah Esaïe 42. Esaïe avait prophétisé sur Muhammad. Isaiah 42. Okay. Esaïe 42. What Isaiah 42 saying? Read for us. Qu'est-ce que Esaïe 42 a dit? Tu peux lire pour nous? Uh, uh, okay, read for us Isaiah 42. What Isaiah 42 Here is my Qu'est-ce que Esaïe 42 a dit? Tu peux me dire? Servant whom I uphold, my chosen one, hmm. in whom I delight. Hmm. Voici mon serviteur que je soutiens, euh, dans lequel je prends plaisir. Il est en train de paraphraser. I will put my spirit on him and he will bring justice to the nations. Je mettrai euh, mon esprit en lui et il apportera la justice aux nations. Hmm. So he, in the first two verses. No, read, read, read. Euh, dans les deux premiers versets. Non, tu peux lire, tu peux lire le reste. And you continue reading because you will see that people will laugh at you in two seconds. Read, continue. Tu vas continuer de lire, tu verras que les gens vont se moquer de toi dans deux secondes. Continue reading. Yeah. Or only, or those only the only two verses you copy from the website. Donc, tu, as, tu, as, tu as recopié que ces deux versets de l'Internet okay, He will not shout or cry out or raise his okay, Muhammad shout. Il ne criera pas, il ne verra pas sa voix dans les rues. Allahu Akbar, and when he attack his enemies, from the website. Okay, he will not shout or cry out or raise his okay, voice. Okay, let Muhammad shout, Allahu Akbar, and when he attack his enemies, est-ce que Mohammed était en train de crier à la Akbar à Dieu grand lorsqu'il écoute, il, il, attaquait ses ennemis? Yeah. Okay. But that doesn't mean... All right, continue, continue the Oui, oui, oui. Ah, ok, continue avec le verset. Verse after it. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick okay. he will not Muhammad... suffer. Il ne brisera pas le roseau cassé. Did Muhammad cut trees and burn them? Est-ce que Muhammad avait-il coupé des arbres et avait-il brûlé des arbres? But he saved also. No, no, no, no. Mais il, il, il nous a sauvés. Oh, you see, we are going, but you are saying this one is about him, right? Attends, nous sommes en train de développer. Tu as dit que Ésaïe 42 concerné Muhammad. Okay, oh, yeah, yeah. First of all, first of all, first, first of all, first, first of all, first of all, first. D'abord. Do you agree that Muhammad burned trees? and trees of those who he hate. Yeah? tu es d'accord que Muhammad avait coupé des arbres et il avait brûlé les arbres des gens qu'il haïssait? Yes or no? Oui ou non? For cooking, yes, obviously. Not for cooking. Oui, pour euh, préparer, oui, il avait fait ça. Cooking? What cooking? What does what, what does cooking? Pas pour préparer. Préparer quoi? What does have to do with cooking? He is just doing that as revenge. il faisait ça, genre, je pas revanche qu'il avait fait ça. Yes or no? Oui ou non? Yes, he used trees. No, read carefully. Il a utilisé le bruit. Non, tu peux, tu peux lire, c'est écrit ici. Ibn Omar narrated the messenger of Allah burned the palm trees of Bani Nudayr and he cut it down. The verse you quote for me is on, va vous projeter aussi cette Alice ici pour être à la page avec Christian Prince. Juste une minute. Il faut répéter fidèlement ce que Christian Prince est en train de montrer. De montrer. Ah. Euh, on va ouvrir ça. Ah puisque nous, sommes en train de montrer ça en, français. C'est pour cela que ça prend tout ce temps ici. on hmm. Le dit cela en français. Juste une minute. a dit cela. Il dit, Ibn Omar a rapporté que le messager d'Allah euh, a, brûlé les palmiers des Banu à Nadir et les a coupés. Et ça, c'est un indice qui est authentique, qui est confirmé. Euh, c'est un hadith authentique. c'est tout dans le livre 11, le livre du djihad. la référence est la 10 numéro 20. Dans le livre 11, c'est la 10 numéro 10. 12, 90. Ok, nous retournons chez Christian Prince. he will not even cut a branch of a tree, correct? The palm trees of Nodair. Il avait brûlé les palmiers And he cut it down. Il les avait coupés. The verse you quote for me, it says he will not even cut a branch of a tree, correct? Tandis que le verset que tu m'as lu dans Ésaïe 42, on dit qu'il ne coupera même pas un petit roseau. It says he will not even cut a branch of a tree, correct? Correct? Yeah. All right. you have to understand this is prophetic, but this verse is not. No problem. No problem. Okay. No. là, c'était prophétique, donc euh, bah, pas de problème. Oh, the prophet, no, the, I am highlighting. Hold, hold on, you are highlighting for me how. J'aimerais souligner. Non, tu viens de souligner. How how silly it is. Now let me ask. Tu viens de souligner combien c'est stupide ce que tu dis. Ask you in Isaiah number 42. Does it say uh, something about the spirit? Maintenant, dans Ésaïe 42. Est-ce qu'on parle de l'esprit quelque part Tu as entendu Yeah. Okay, do Allah have a spirit? Oui. Est-ce que Allah a un esprit? I will put my spirit on him. Okay, do Allah. Il est écrit, je mettrai mon esprit sur lui dans Ésaïe 42. have a spirit. Est-ce que Allah a un esprit? Yes. oui. This euh, D'où est-ce que tu tires la réponse? Oui. Allah, Allah, Allah has, no, Allah has no spirit. Allah is not a spirit, and He has no spirit. Don't you know? Allah n'a pas d'esprit. Allah n'est pas un esprit. Il n'est pas esprit. Il n'a pas d'esprit. That. Yeah, Allah has a spirit. Where you? Go? Allah a esprit. Get this from? You know what? I will shave my 100. Où est-ce que tu tires ça? spirit. Where do you get this from? You know what? I will shave my 100 foot beard. It's growing now. if you can show me one Islamic scholar or teaching agree with you that Allah have a spirit. Ok, je vais me raser ma très longue barbe qui est en train de pousser. Si tu me montres même un seul savant, un tafsir, qui dit que Allah a un esprit. That's why Allah breathed that spirit. Don't tell me, don't tell me that's why. Eh ben, c'est pour cela qu'on a écrit que Allah. Non, ne me dis pas ça. Montre-moi. Show me where you get this from. Montre-moi où est-ce que tu as tiré ça. Show me where Allah, where you get this from, that Allah has a spirit according as I know. Montre-moi là où tu as tiré, tu as ça, puisque d'après ce que moi je sais. Any Muslim who believes that Allah has a spirit is not a Muslim. Tout musulman qui croit que Allah a un esprit, ce n'est pas un musulman. Yeah, obviously, Allah has a spirit. Where obviously? You are saying to me, obviously. Where you get this from? Tu, évidemment, bon, tu, tu dis évidemment, d'où est-ce que tu tires ça? in the Quran, everywhere it says that Show me Allah one. has Dans l'esprit, euh, dans le Coran, dans le Coran, on parle de l'esprit. Montre-moi. Show me one where it says Allah, Allah has a spirit. Montre-moi là, c'est écrit. Allah a un esprit. No problem, no problem. See, I'm not, I'm not against you, my friend. I'm just uh, trying to to. Uh, Je ne suis pas contre toi. Je suis juste en train. Uh, uh, to learn from you how you Muslims understand yeah, your false I, god. I remember. Okay. Je veux juste comprendre comment est-ce que vous, les musulmans, vous comprenez votre faux Dieu. Euh, so, Surah Insan, it says that Allah breathed his spirit to Adam. Thank you very much. And all... Euh, dans la Surah Insan, il est écrit que Allah a soufflé de son esprit dans Adam. Oh, merci beaucoup. So, guys, Allah, surah he breathed... okay. Allah, he breathed his spirit into Adam. Donc, il dit que Allah soufflé de son esprit dans Adam. Did you say that? Est-ce que tu as dit ça? Yeah. Okay. Oui. Yeah. No. This Let me ask Quran. you. So how you Muslim you say that Allah has no spirit? Dans le Coran. Maintenant, comment est-ce que vous, les musulmans, vous dites que Allah n'a pas d'esprit? If I show you right now, if I show you that all Muslims agree that Allah has no spirit and He is not a spirit, what you would do? Si je te montre que tous les musulmans disent que Allah n'a pas d'esprit et n'a aucun esprit, qu'est-ce que tu vas dire? No, there is a difference between Allah is a spirit and Allah has no spirit. Okay. Il y a une différence entre Allah est un esprit et Allah a un esprit. Okay, so I'm asking you, no, Allah has no spirit, neither he is a spirit. This... Non, Allah n'a ni esprit et il n'est pas un esprit non plus. This is what I'm saying, both of them. Tous les deux, ils ne le sont pas. Ils ne le, ils ne le pas, tous les deux. But the Quran is saying that Allah breathed his spirit. Well, this is this is il est écrit que Allah a soufflé de son esprit. This is what Islam teaching. Allah, uh, Islam is, is a book of contradiction. That's what I'm saying. C'est pas ce que euh, l'islam enseigne. L'islam, c'est euh, une science des contradictions, des livres de contradictions. So, do Allah has a spirit or not? Est-ce que Allah a un esprit, oui ou non? So actually, you are separating. My Allah friend, I am not like separating. Here we go. Donc tu sépares Et voici ce que je te montre. This is your Islamic fatwa website. Ça, c'est le site internet des fatwas des musulmans. Fatwa number. Five. Euh, ça, c'est le numéro de fatwa, numéro 50 77 4. 50774. It says here. Look, he Islamic is debating. Listen, listen, listen, listen. Attends, attends. Listen. He is debating with the Christians, asking, Does God have a spirit? cet homme a posé la question, il dit que j'ai débattu avec les chrétiens. Euh, euh, un chrétien a dit que Dieu a un esprit. Ah. Oh, okay, now I get it. Okay, so now I, ah, mean, ah, je vois ça maintenant. What the answer? Because they try to deny like like this complexity in the Tawhid. Okay, let's. ah bon, puisqu'il voulait donc euh, renier la complexité de Tawhid, answer. Right. So Allah, He has a spirit. Is Allah one or two now? Eh, eh, maintenant, je te pose la question. Si Allah a un esprit, Allah est-il un ou bien est-il deux? One. Okay, how is Allah est un. Is one, but he have a spirit. Mais comment est-ce qu'il est un, mais il a un esprit? Allah is the same as the spirit or the so spirit is different person? Not... Allah est-il identique à l'esprit ou bien l'esprit est différent de Allah, une différente personne? Because we are not separating the spirit from Allah. No. Nous ne séparons pas l'esprit de Allah. Spirit is inside so, but, but you said Allah L'esprit est à l'intérieur de Allah. He has a spirit. That means it's additional to Allah. Has a spirit or the so spirit is different person. We are not because we are not separating the spirit from Allah. No problem. Spirit is so, inside but, but you said Allah, He has a spirit. That means it's additional to Allah. So. Bon, ouais, tu, tu as dit que Allah a un esprit donc. C'est additionné à Allah. Allah and His Spirit, correct? Or Allah is a Spirit. Donc Allah a un esprit ou bien Allah est un esprit. Allah and His Spirit. Okay. Allah eux son esprit. That's why Isaiah 42. Okay, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Attends, attends. Guys, did you hear this? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? This, this, is very important what this uh, uh, uh, gentleman said. C'est très important ce que ce jeune homme est en train de dire. He said Allah un Il a dit Allah, eux, conjonction de coordination, Allah, eux, son esprit. Let me, he didn't read any friend, translation. This is in the Quran. Let me explain what, all over in the Quran. Je, je peux expliquer ça. Je suis, je suis en train de dire le Coran. Let me explain what you said. Allah, let us type in uh, uh, in different colors so people can see in the screen. Ok, nous allons écrire ça dans une autre couleur pour que les gens puissent voir ce que tu as dit. and you then you explain to us more so because people they are really happy from what you are saying. Et toi, tu vas nous expliquer puisque les gens sont contents de ce que tu as dit. Especially me, I'm very happy with you. Euh, euh, spécialement moi, je suis très content de toi. Thank you for calling me. Merci pour m'avoir appelé. So Allah and His Spirit. This is what you said. You agree? Donc tu dis Allah, eux, son esprit. Donc Allah plus son esprit. Oui. Oh, rather highlighting that end like they are two separate beings. Alors, il ne faut pas souligner ce que tu dis là, eux. Allah, eux, son esprit. Allah, plus son esprit, comme s'ils étaient séparés et différents. okay. Don't do then, then is, il ne faut pas faire ça. Allah is, a, is, Allah is a spirit. You said no. Je posais, si Allah, a, Allah est un esprit, tu as dit oui, non. Non. Okay, so that means two. Cela veut dire que maintenant nous avons deux. As long as you are saying Allah is not the spirit, that means Allah and his spirit. Like I have, Avant que Dieu vous dise que Allah n'est pas son esprit, alors. I have a spirit. That doesn't mean I. My friend, don't stop playing I, games. Okay, I. Arrête de jouer. I just say to you, either you say yes, yes or no, no. Oh, je te dis, tu dois dire oui, oui ou bien non, non. Is Allah is a spirit? Yes or no? Est-ce que Allah est un esprit, oui ou non? Yeah, yes. yes, yes. He's a spirit? Allah est un esprit? Yeah, that's what the Quran says and also in Isaiah. Hold on, hold on, hold on, hold on. A second ago. C'est ce que dit le Coran. Attends, attends. Il y a une seconde où tu disais. Oh, you said to me, Allah is not a spirit. Tu as dit que Allah n'est pas un esprit. What happened? C'est quoi? Allah is not a spirit. Allah has. Okay, so Allah Allah n'est pas un esprit, mais Allah a, un esprit. He is not a spirit. Allah, he has a spirit. Donc tu dis que Allah n'est pas un esprit, mais Allah a un esprit. As long as Allah is not a spirit, so we cannot consider them one. Mais là, aussi longtemps que Allah n'est pas un esprit, alors on ne peut pas les considérer comme étant un. Ils sont deux. They have to be two persons at least. Il doit être au moins deux personnes. Maybe one God, yes, but peut-être un seul Dieu. But not one person, because you are the one who saved me. Mais pas une personne, puisque c'est toi qui as dit. I like that persons, like two persons. Okay, when you say a ah, Il ne faut pas souligner ce, ce, que tu, ce, que tu, dis là, ah, comme e, esprit, personne, attends. Ah, Allah, he has a spirit. And I, Donc Allah a un esprit. I asked you, You said Allah is yeah, not yeah. that spirit. Yes. Tu as dit que Allah n'est pas cet esprit-là. Allah is not Allah that is spirit. Not. So, tu as dit que Allah n'est pas cet esprit. How many persons we have? Combien de personnes avons-nous? I do not actually. I do not want to go to that person personhood. Like why you don't go? How come you want to go? Non, non, je veux pas aller jusqu'à là. Mais, mais comment est-ce que tu ne veux pas? To Christianity about it's Allah being shit. one. Oh, no, no, don't, don't don't play games. So I do not actually. I do not want to go to that person who like. Why you don't go? Shit. How come you want to go to Christianity about Allah being one? Oh, no, no, don't, don't. Maintenant, comment est-ce que tu veux aller euh, au christianisme en disant que Allah est, euh, euh, il est un, ceci, cela? Don't play games. So, Faut pas faire des jeux. So, is Allah is the same spirit? You said no. So now. Je t'ai posé la question si Allah était le même que l'esprit. Tu as dit non. We have a spirit and we have Allah. Et maintenant, nous avons l'esprit et puis nous avons Allah. Are they one person or two person? Sont-ils un ou deux personnes? I do not understand this person. Why are you bringing Je ne comprends pas ce concept de, de personne. In the person. You are the, one who brought it. I ask you because you Je ne comprends pas. Mais, mais c'est toi qui as amené ça. Isaiah. Isaiah says that God is spirit. God. Tu as mentionné Isaïe. Isaïe euh, dit que Dieu a un esprit. God is spirit. Listen, okay. okay. So God Listen. is spirit is I, this is why God I ask you, do your God C'est pour cela you pose the question. God, Allah has a spirit. You said uh, he has a spirit, but yes. he is not a spirit. Si votre Allah a un esprit, tu as dit que Allah a un esprit, mais il n'est pas un esprit. My God, okay, my God is a spirit. Mon Dieu est un esprit. My God is a spirit. Mon Dieu est un esprit. So listen, listen. So when you Muslim, you copy the Bible and you are claiming that you have knowledge in the Bible. Vous les musulmans, lorsque vous recopiez la Bible et vous prétendez avoir une connaissance dans la Bible, did you ever see? Let me ask you: Have you ever heard? Have you ever heard of verses in the Bible saying that God is a spirit? Avez-vous déjà entendu un verset, un verset dans la Bible qui dit que Dieu est un esprit? Yeah, John 4, 24, I know okay, that. God is oui, Jean 4, 24. The spirit. So how Allah is not a spirit, so obviously. Ok, maintenant Dieu est un esprit. Maintenant, comment est-ce que Allah n'a pas d'esprit, il n'est pas un esprit? The God of the Bible is not the same as the God of Islam. Donc, ça veut dire que le Dieu de la Bible n'est pas le même que le Dieu du Coran. I do not believe that. Je ne crois pas ça. This is not up you. are the one who's quoting for me the Bible. As long you are quoting. Ça c'est pas toi eh, qui dois dire ça. In the Bible, you have to believe in what in the Bible. Okay. Dans la Bible, tu dois croire ce qui est écrit dans la Bible. So I am not quoting. Okay, let us go. No, ah. so what you are saying to me Isaiah, speaking about him, you quote for me a verse you believe in it. Did you believe? Je, je cite pas. Mais pourquoi tu as cité Isaïe 42? Ce qu'on a dit que Dieu a un esprit. Believe in it. You said you believe in something agree. So Isaiah. Si tu cites ça donc, tu es, tu es d'accord avec ce qui est écrit là? Isaiah 42 it says God, Spirit. Isaïe 42 dit l'esprit de Dieu. Yeah, yeah. This I'll is the, okay, so this is the spirit of God. This is God himself. Ça c'est l'esprit de Dieu et c'est Dieu lui-même. Uh, uh, if you go from the book of Gen from the beginning, it says God he created the whole earth and the heaven, and then what happened? That God his spirit was above the water. Si tu vas dans le livre de la Genèse, on dit que Dieu a créé la, la terre euh, au commencement et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Above the surface. So Donc, au-dessus des eaux. Allah, uh, uh, your God Allah, your God Allah is not a spirit. Votre Dieu Allah n'est pas un esprit. And he, according to you, he have a spirit, but Muslims they say no. Et d'après toi, il a un esprit, mais les autres musulmans disent non. Which is absolutely you have a different religion now. C'est que tu veux dire que tu as une religion différente. Which Muslims say that Allah doesn't have a spirit? Here we go. Quel musulman a dit que Allah n'a pas d'esprit? La preuve Here we go. Here we go. Je vais te montrer ça. Here we go. I'm not the one who's making things up. Here we go. Euh, c'est pas moi qui ai inventé ça. Je vais te montrer ça. It says that the spirit is or a soul is not one of the attributes of Allah. L'esprit ou bien l'âme n'est pas l'un des attributs De Allah. Là, c'est la fatwa. Further, it is one of the things that have been created by Allah. Ou plutôt, plutôt c'est l'une des choses qui ont été créées par Allah. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? So then if this fatwa is actually not true because Allah cannot okay, show create me a Adam. Fatwa. Donc cette fatwa n'est pas correcte. Show, okay, show me one Muslim in the world agree with you that Allah has a spirit. Ok, montre-moi une fatwa, ou bien montre-moi un musulman qui dans le monde est d'accord avec toi que Allah a un esprit, ou bien que Allah est un esprit. Because we Muslims do not talk about this kind of because no, you... Ah, nous les musulmans nous ne parlons pas de ces histoires ici. You talk, you talk, no, you talk. You have tons of books, and you, know the Al Khomeini he said the Muslim Sunni they have the biggest library of bathroom. Non, vous en parlez. Vous, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits à propos de ces histoires. D'ailleurs, Ayatollah Khomeini avait dit que vous, les musulmans sunnites, vous avez la plus grande bibliothèque de livres qui parlent de la toilette et du sexe. Because all your books about the, the, the, private and So Ayatollah dit que tous les livres des sunnites ne parlent que à partir des membres inférieurs du corps. Cela veut dire à partir du bassin, la partie du sexe jusqu'en bas. I want you to don't books and you, you know the Al Khomeini says the Muslim Sunni they have the biggest library of bathroom because all of your books speaking about the the the, the private part and down. So listen, I want you to c'est ce qu'Ayatollah avait dit, que le livre des sunnites ne parle que des parties inférieures du corps. Don't tell me we don't have, you don't talk. You know, you talk. Ne me dites pas que vous n'en parlez pas, vous les musulmans. can you show me one person in the whole Islamic uh, uh, cult agree with you that Allah has a spirit? Pouvez-vous me montrer un homme, un seul homme dans votre culte de, de, euh, l'islam qui dit que Allah a un esprit? Okay. Every Muslims will agree with me if there is no Christian, because if, we say in front of no, you Muslim don't agree with the Muslim. I'm not asking you agree with the Christian now. I'm asking tout musulman sera d'accord avec moi s'il n'y a pas de chrétiens. Okay. Every Muslims will agree with me if there is no Christian because it, tout musulman sera d'accord avec moi s'il n'y a pas de chrétiens. If we say in front of no, Christians, you Muslims Puisque si nous nous tenons devant un chrétien. With the Muslim, I'm not asking you agree with the Christian. Now I'm asking you. Je ne te demande pas d'être d'accord avec les chrétiens. Je te pose la question. There's one Muslim agree with you as a Muslim? Y a-t-il un musulman qui est d'accord avec toi, toi en tant que musulman? You, you, you as a Muslim. Toi. If there is one Muslim yeah. agree with you as a Muslim that Allah has a spirit, can you show me the name of the scholar? Tu veux montrer le nom d'un savant qui est d'accord avec toi que Allah a un esprit? Everyone will agree with me because, but they will not. Nobody agree with you. You are a liar, so you are saying. Tout le monde sera d'accord avec moi, mais ils vont pas le dire publiquement. To me, that the Muslims don't agree. They, okay, agree with you, no, but they will not agree. Donc, tu veux dire que le musulman sera d'accord avec toi? In front of a Christian, because ah. Christian, they will me, because, but they will not. Nobody agree with you. You are a liar. So you are saying to me that the Muslims don't agree. They agree. Donc, tu es menteur, toi, ce que tu dis, mais personne n'est d'accord avec toi. They, will, no, no, no, they will not agree in front of a Christian, because. Ah. Donc, ils ne seront pas d'accord avec moi devant un chrétien, en présence des chrétiens you will not agree in front of a Christian because ah, Christian they will ah, not Muslims have Muslims have two faces. In front of me, they will not agree, but in, in the backyard, they will agree. So you are a bunch of liars then. Donc tu as dit que les musulmans sont bifaces, ils sont euh, ils ont deux faces. Devant moi, ils disent autre chose, ils sont d'accord et lorsque je ne suis pas là, ils vont changer de position, donc sont des menteurs. the backyard, they will agree. So you are a bunch of liars then. This is not lying, this is taqiyya. You know nothing ah, about taqiyya, what taqiyya? No, ça ce n'est pas mentir, ça c'est le taqiyya. You explain to me what taqiyya, you know nothing ah. about This is not lying, this is taqiyya. You know nothing ah, about taqiyya, what taqiyya? Explain to me what is taqiyya. Ah, ok. Qu'est-ce que veut dire taqiyya? Tu peux m'expliquer ça? Like we can tell lies Okay. So you are lying about... Donc, on peut dire des mensonges en présence des gens. Okay, guys, listen carefully. So you are saying to me, you as a Muslim, you are allowed to lie about your God. Écoutez ce qu'il dit. Donc, vous, en tant que musulman, vous êtes autorisé de mentir à propos de Dieu. To me, as a Christian. Vous devez mentir, moi, un chrétien. Lie about your God. So you say to me, he, have a, he has a spirit. Donc, vous pouvez me mentir à propos de Dieu. Donc tu me dis que il n'a pas d'esprit. Yeah, you're lying to me. You said you're, you're allowed to lie to me. Mais tu me mens. Tu dis que tu es permis de me mentir. You're allowed to lie to me about your God. I'm asking about your God. Tu es, tu, tu me mens concernant ton Dieu. Je te pose la question sur ton Dieu. Like if you just uh, if you just take and put a hidden camera in a mosque and then uh, send a Muslim to ask about the spirit of Allah Puisque si tu mettais une caméra cachée dans une mosquée et tu vas envoyer un musulman qui là et poser une question à propos de, de l'esprit de Allah, yeah they will explain this very plainly but in front of christians we do not use this type of terms that's why ils vont bien lui expliquer mais devant les chrétiens nous n'utilisons pas ce langage ici muslims okay. they so have in the most, mosque, so you are saying to me that we muslims we have double standard two faces donc tu es en train de me dire dans la mosquée, donc vous avez deux faces et puis double standard, la duplicité. Not double standard. are completely misunderstanding. Je ne parle pas de double standard. Tu, tu ne comprends pas. And aren't you the one who says to me we lie. Okay, listen. Aren't you the one who says to me we use taqiyya and we lie, we are allowed to lie. Did you say that word or me? N'est-ce pas que tu as dit que vous utilisez le taqiyya, vous utilisez le mensonge pour mentir. C'est pas toi qui as dit ça? Okay. You are criticizing I'm asking you, did you say we are que Dieu lui aussi les taquilla, que tu, que tu critiques les autres. Are allowed to lie. Did you say that or I'm, I'm, I'm making things up? Yeah. N'est-ce pas que tu as dit que vous utilisez le mensonge, vous mentez, est-ce que j'ai j'ai fabriqué ça ou bien tu as dit ça? Okay. All over so you are lying to me all over the Quran, guys. Did you say it all over the Quran? So you, Et partout dans le Coran. You are saying to me that we Muslims, when we talk to each other, we have different answers from the one we give it to the Christians because Donc, tu veux me dire que lorsque vous, les musulmans, vous parlez entre eux, vous avez différentes réponses que vous donnez par rapport aux chrétiens? Because when we talk to the Christians, we lie to them, correct? Et lorsque nous parlons aux chrétiens, nous les mentons. Yeah, but this doesn't consider as a lie. Mais cela n'est pas considéré comme le mensonge. Because ah, okay, no problem, guys. He lied to us, but this is not considered as a lie because Allah he encouraged them to lie to us. Donc, ils nous mentent et puis ils considèrent que ça, c'est pas le mensonge, puisque Allah les encourage de mentir. I mean, do you see how amazing this religion is? So considered as a lie. Ah, okay, no problem, guys. He lied to us, but this is not considered as a lie because Allah he encouraged them to lie to us. Allah les encourage de nous mentir. I mean, do you see how amazing this religion is? Est-ce que vous voyez combien est merveilleuse cette religion? So Allah he encouraged the Muslim to lie to Christians It's when the not when, my point. when a, Donc Allah encourage les musulmans de mentir aux chrétiens. My point is Isaiah 42. No, listen, listen, listen. So, non, c'était 42. Euh, écoutez, écoutez. Oh, you, you just said that when I ask you about Islam, you are allowed to lie to me because Allah encourage you Lorsque je posais la question sur l'islam, tu as, tu as encouragé de me mentir Allah vous a dit ça. To lie to me because it's not considered to you as a lie. Puisque cela n'est pas considéré comme un mensonge. But yet you are lying. Eh bien, tu mens. In my religion, this is not lying. My, Dans ma religion, ça, c'est pas mentir. My friend, but you are the one who says to me, we are allowed to lie. C'est toi qui m'as dit que vous êtes permis de mentir. So you are saying, according to Allah, is not a lie to lie, correct? Euh, tu me dis que donc, euh, d'après Allah, euh, il est permis de mentir et c'est pas considéré comme un, un mensonge. Hein? Yeah, obviously. Okay, thank you. All the guys, to hear this? Évidemment, oui. Not lying. My, friend, but you are the one who says to me, we are allowed to lie. So you are saying, according to Allah, is not a lie to lie, correct? Yeah, obviously. Okay, thank you. you. All the guys, to hear this? Thank you very much. I'm not making this up. Okay, so So now. Ok, merci beaucoup. Vous avez entendu ce qu'il a dit? For oh, Any question I ask you, you're allowed to lie to me. Dans toute question que je vais te poser, tu es permis de me mentir. When you give me the answer. Lorsque tu me donnes la réponse. I'm not lying to you now. No, no, no, no. Non, je ne te mens pas maintenant. How I know you are you are the one who just said to me we are. Mais comment saurais-je? C'est toi qui m'as dit. Our Muslims we are we are allowed to do this to you, and Allah does not even consider it as a lie. Euh, tu dis que nous, les musulmans, hum, nous sommes permis de faire ça. Et Allah ne considère pas cela comme étant un mensonge. What, you, what he he allowed to lie. Qu'est-ce qu'il vous a permis de faire? De mentir. So, you are saying to me. Obviously, you have to establish the truth. Évidemment, il doit établir la vérité. Okay, Obviously. but how he can establish the truth if you just say to me that we Muslims, we are allowed to lie to the Christians? Mais comment va-t-il établir la vérité si tu dis que eh, vous les musulmans vous êtes permis de mentir? We, we will use plain language, but like there is only one This God. Is not what you say. On va utiliser un langage simple, comme il n'y a qu'un seul Dieu. No, you said to me. You, no, you said to me. you know, we are allowed to lie, and this is why the Muslims yeah, they will to. not. Are allowed... Tu as dit que vous êtes permis de mentir. Okay. you so, if you just so now if I ask you, okay, if, if, I ask you, if I nous sommes permis donc de mentir. Okay, si je te demande, ask you any question about your God, and I'm asking you about your God. Si je te pose une question sur ton Dieu et je te pose une question sur ton Dieu. You're allowed to lie to me, so how we will find the truth? Et tu es permis de me mentir, mais comment allons-nous trouver la vérité? I'm not lying to you. Okay. Je ne te mens pas. You know, Alors, you did, you did, you did. You said to me. that Allah has a spirit. I said to you, give me one Muslim and agree with you. You said to me that uh, uh, they will the not. Do Hein? Tu m'as dit que Allah a un esprit. Je te demandais où est-ce que tu as, tu, tu as trouvé ça. Et puis tu m'as dit. The, our prophet agrees with us. Les prophètes sont d'accord avec nous. The Quran agrees with me. The, le prophète est d'accord avec nous. Et puis le Coran est d'accord avec, avec nous. Okay, okay, so, uh, but you said Allah has a, has a spirit, but he is not a spirit, correct? Tu as dit que Allah a un esprit, mais n'a pas d'esprit. Il n'est pas un esprit. Yeah. Okay. Allah oui. So listen, listen. So is Allah is a being and the spirit is a being or it is one being? No. Est-ce que Allah est-il un être? Euh, L'esprit est-il un être? Ou bien c'est deux personnes ou bien c'est la même personne? Non, non. One being. Okay. C'est un seul être. Okay. But, I, but I asked you, is Allah is a spirit? You said no. Mais je te pose la question si a été l'esprit, tu as dit non. Yeah. So how he can be one being if he is not the spirit? Mais comment va-t-il être un seul être si il n'est pas un esprit? Because if he is the spirit, how can he send the spirit? How can... Maintenant, s'il est l'esprit, comment va-t-il envoyer un esprit? Can he breathe that spirit? Okay. Et comment va-t-il souffler cet esprit-là? Ah. So how he can be one being if he is not the spirit? Because if he is the spirit, how can he send the spirit? How can he breathe that spirit? Okay, guys, he, if he is the spirit, how you answer me? Don't tell me. Don't ask me the question. I'm asking you. ce qu'il dit? Il me pose la question s'il est un esprit, comment va-t-il envoyer, comment va-t-il souffler cet esprit? C'est moi qui te pose des questions. If you are saying to me, Allah has a spirit. Si tu dis que Allah a un esprit. And Allah is not the spirit. Et Allah n'est pas l'esprit. Okay, so is the spirit created? Is the spirit of Allah created? Est-ce que l'esprit d'Allah est-il créé? Allah can create that spirit. And This is another question. Allah peut créer cet esprit. This is another question. The spirit of Allah. No, no, c'est pas la question. L'esprit d'Allah. The, the, the Quran doesn't say anything that. I'm asking you, you, you. Le Coran ne dit rien à propos de ça. It's your belief, it's your religion. No, no, no. C'est votre croyance, c'est ta religion. This would be a blasphemy to say that. Ça, ça serait un blasphème de dire ça. To say what? The spirit is created. De dire quoi? Okay. So the spirit. To say what? The spirit is created. Okay. De dire que l'esprit, l'esprit est créé. So the spirit of Allah isn't created. Is Allah created? Donc tu veux dire l'esprit d'Allah n'est pas créé. Est-ce que Allah est créé? No. Okay, so now we have so now we have two uncreated. No. Created, so we have two uncreated being, and the spirit is not Allah, and Allah is not the spirit. Donc maintenant nous avons deux choses qui sont incréées, donc Allah et puis l'esprit. Allah n'est pas créé, n'est pas l'esprit, et l'esprit n'est pas Allah. As long as Allah exists. Aussi longtemps que Allah existe. The spirit exists. L'esprit existe. This, so is, not the question. This is not the question. C'est pas ça la question. Are they both created or they are not created? You are saying no. Est-ce que les deux sont-ils créés, oui ou non? Tu as dit non. No, no, no, no. Eternal. They the spirit and Allah. Okay. Allah's so now let us. No, no, no, no. C'est éternel. L'esprit d'Allah. Let us let us do this. We have Allah. Faisons ceci. Ok. Nous avons Allah. Is not created. Allah. Nous avons Allah qui n'est pas créé. Let us, yes. let us let us let us uh, type it here in the screen. Nous allons écrire ça à l'écran. So people, they will follow with us. Pour que les gens puissent suivre avec nous. So Allah plus the spirit, anything else is not created in Islam. Allah plus l'esprit. Tout, tout, celui qui n'est pas, tout ce qui n'est pas créé dans l'islam. Plus. Because they are not. Why you writing plus? Pourquoi est-ce que tu as écrit plus? Because they are not one person. You are the one who said to me puisqu'ils ne sont pas la même personne. C'est toi qui me l'as dit. I, asked you, is Allah the spirit? You said no. Je t'ai posé si, la question, si Allah était l'esprit, tu as dit non. You should write capital S. This is an insult. Tu devrais écrire S majuscule. Donc, esprit, tu dois écrire avec la lettre majuscule au début. Ça, c'est une insulte. this You later, you can change it, fix it for me. For now. So, no. no, toi, tu vas changer ça après. Maintenant, pour le moment. So, oh, if there is anything else, beside Allah and the Spirit are not created. Y a-t-il quelque chose d'autre en dehors de Allah et de l'Esprit qui n'est pas créé? Yeah. What is that? Oui, c'est quoi? No, we do not think like that. Nous ne raisonnons pas comme ça. I'm asking you if there is something else besides Allah and the Spirit are not created. Je te pose la question, y a-t-il quelque chose d'autre en dehors de Allah et de l'Esprit qui n'est pas créé? What? Is that the Quran? What about the Quran? Non. Quran. Euh, encore. Y a-t-il le Coran? Le Coran? Quran is eternal and it Thank is preserved in the Quran is not created. So look what we have. Ah, donc le Coran est éternel. Et le Coran n'est pas créé. Now we have three. Maintenant, nous avons trois. Three separated, and yet they are not created. Deux, deux entités séparées et qui ne sont pas créées. How that can be? Comment c'est possible ça? Allah, the Spirit, and his word. Donc nous avons Allah, l'esprit et sa parole. They are not one. Et ils ne sont pas un. Not only Quran but also the Torah. No. Non seulement le Coran mais aussi la Torah. Word, okay, the, word, the word of Allah, the word of Allah, no problem. The word of Okay, okay, pas de problème. Donc c'est la parole d'Allah. Okay, The word of Allah is not created. Do you agree? Donc tu dis la parole d'Allah n'est pas créée. Tu es d'accord? Yeah. Okay. Isn't Jesus the word of Allah? N'est-ce pas que Jésus est la parole d'Allah? Mm, yeah, but he. Okay, but you just I said mean, the word of Allah. Oui, oui, mais. Allah is the created. Everybody heard you. Tu venais de dire que la, la parole d'Allah n'est pas créée. No, what you are misrepresenting My the friend, word MG. Tu misreprésentes uh, la conception, donc le, la parole. You. No, isn't it you who said to me the word of Allah is not created? Did you say that? Or no, no. N'est-ce pas toi qui as dit que la parole d'Allah n'est pas créée? Jesus was not the word of Allah. He is a word of Allah. No, my friend. Jésus-Christ n'était pas la parole d'Allah, mais il était une parole d'Allah. No, he is the word of Allah. Non, il est la parole d'Allah. I read in the Quran. Okay, hold on, hold on, hold on. So you are... lu dans le Coran. Euh, attends, attends. You're saying to me, he is a word, he is not the word. Donc tu veux dire que Jésus, il est une parole, il n'est pas la parole. Yes. Okay. Oui. But isn't it the word of Allah? Is the word of Allah anyway? N'est-ce pas que la parole d'Allah est la parole d'Allah de toutes les façons? Yeah. Okay, so oui. Jesus is the word of Allah anyway. Donc Jésus, eh, il est la parole d'Allah de toutes les façons. He's not created. Il n'est pas créé. Jesus was created by the word. Hold on. Jésus était créé par la parole. Attends. No, he was the word. He Il était la parole. He wasn't created by the word. He is the word. How is not created? Jesus was created by the word. Hold on. No, he was the word. He wasn't created by the word. He is the word. Il était la parole. Il n'est pas créé par la parole. Il est la parole. How he is created by the word? Where it says that? It says that Où est écrit qu'il était créé par la parole? That the Messiah is the word of God which bestowed in Mary. Il n'est pas écrit que le Messie, il est la parole de Dieu qui est là donnée à Marie. And He is a messenger and he is a spirit proceeding from him. Et il est le messager, et puis il est un esprit, il est l'esprit le, qui vient de lui. And you are the one who said to me, you like uh, Yusuf Ali translation. Et c'est toi qui m'as dit que tu aimes la translation du Coran de Yusuf Ali. So, he is the word of God before he became a man, correct? Donc, il est la parole de Dieu avant de devenir un humain. Yeah, before okay. Jesus' body so, is not... When Jesus was the word of God, he was created or not? Avant que Jésus, comme Jésus était la parole de Dieu, il était créé, oui ou non? There is no such thing as a concept that Jesus was eternal. Il n'y a pas un concept comme qui, dirait Jésus est la parole, il est éternel. question. Non, c'est pas ça la question. Jesus was the word. At that moment, who created the word? Jésus était la parole en ce moment-là. Et qui a créé la parole No one created the word. So, the word is so Allah, Personne n'a créé la parole. La parole est éternelle. So Allah cannot be the one who created Jesus because that word was Jesus, the Quran. Donc Allah ne peut pas être celui qui a créé la parole puisque la parole a été Jésus. On sait ça. Même le Coran répète ça. But we Muslims do not don't believe about, that because the don't, But, mais nous musulmans, ne croyons pas ça. listen, He was the word, and you agreed, and you agreed too, that the word of Allah never been created. Donc il était, Jésus était la parole. Et tu, tu es d'accord que la parole n'a pas été créée. So Jesus was the word, so he is exist by himself. Donc Jésus était la parole et il existe par lui-même. Have nothing to do with Allah. Et ça n'a rien à faire avec Allah. So Jesus previously for his appearance Jesus, to us, Jesus, Donc Jésus avant qu'il puisse apparaître. Just came in the womb of Mary. No Jésus est venu dans le ventre de Marie. Problem. This is when he is born as a human being, but before. Pas de problème. C'est lorsqu'il était né comme un être humain. Or he became a human. He was what? He was the Word. Do you agree? Mais avant qu'il ne vienne comme humain, il était quoi? Il était la parole. Et es d'accord? The word of the word of Allah. Thank you very much. And you. La parole d'Allah. Oui. Merci beaucoup. Agree that the word of Allah is not created. Do you agree? Tu es d'accord que la parole d'Allah n'est pas créée. Tu es d'accord? Yeah, the Quran doesn't so, say that the, Messiah was. The Quran ne dit pas que la parole was the any created before he was born. Donc le Messie était incréé avant qu'il ne puisse naître. Now look at this. Okay, let, let, let, let, uh, but focus me. So Mais là, regarde ça. Sois concentré. Allah plus the Spirit plus the Quran. Three of them, three are not created. Who is the not Quran. Allah plus l'Esprit plus euh, la parole, le Coran, il n'est pas créé. The word. The word. No problem. Word. The, guys, the word. The word. Okay. La, la parole. Okay. So Allah, I will change it for you just to make you happy. Okay. Ok, je vais changer ça pour euh, te rendre heureux. Allah and the word. Pour te satisfaire. Donc Allah et l'esprit. Are and the spirit of Allah are not created. Ne sont pas créés. Do you agree with that? Tu es d'accord? singular, not plural. You are using plural pronoun. Tu dois mettre ça au singulier, pas au pluriel. Tu utilises des pronoms pluriels. Doesn't matter. Allah and the Spirit and the Word are not created. Donc Allah et l'Esprit et la parole ne sont pas créés. Yes. Okay. Oui. So they are equal, are they? Donc ils sont égaux n'est-ce pas? Equal in what sense? Ils sont égaux en quel sens? Because they are created. Puisqu'ils ne sont pas créés. Yeah, they are equal in creation. Like in the creation of Adam, it was both the word of God. Non, non, non, non. Donc, ils sont égaux dans la création. Quand là, dans la création d'Adam, c'était tous. And no, the no, spirit no, of God. The word itself. No, no, no, no. yeah, yeah. created. The word of, uh, itself. No, no, created. the word itself non, la parole, les, les, la parole en elle-même n'est pas créée. It's not created. The word itself is the creator of Adam. Donc la parole en elle-même n'est pas créée. La parole est le créateur de Adam. The word itself is the creator of Adam. Thank you. Uh, so the creator of Adam is the word, is not Allah. Ok, merci. Donc le créateur de Adam, c'est la parole. Ce n'est pas Allah. Yeah, Allah, word and spirit. I like But Allah, Donc, Allah et sa parole et son esprit. Is not the one, okay, but Allah is not the one who created the world, correct? Donc Allah, ce n'est pas celui qui a créé la parole. No, okay. the word so create. Non, la parole est éternelle. Sorry, you just said, and very important. Okay, but Allah is not the one who created the world, correct? No. Okay. The world so is eternal. The creator, you just said, and very important thing, you just said. Donc, ce qui est très important, les créateurs, comme tu venais de le dire, que la parole est éternelle. That the creator, we will put the letter C next to it, is. Donc, on va mettre le créateur, on va mettre la lettre C, le créateur. The word, not Allah. Donc, le créateur, c'est la parole et c'est pas Allah. Because the creation happened by the word, not by Allah. Puisque la création a été faite par la parole et non par Allah. And the word itself is not created by Allah. So et la parole en elle-même n'est pas créée par Allah. The word itself is God by itself. Donc la parole en elle-même, elle est Dieu par elle-même. It can create and do not need neither the spirit of Allah or Allah himself. Et elle ne peut pas elle n'a pas besoin d'Allah ni de l'esprit d'Allah pour créer. Elle peut créer par elle-même. We do not say the word is God. We say the word. I don't care God. what you say. Nous ne disons pas que les, <laughs> euh, la parole est Dieu, bien l'esprit est Dieu. we do not say the word is God. We say the word. I don't care God. what you say, but your. Ça ne nous intéresse pas ce que vous dites. Philosophy proving that because as long you are saying to me that the word is exist proving that because as long you are saying but your philosophy proving that because as long you are saying votre philosophie est en train de prouver ça. To me that the word is exist by itself and never been created. That's me. Comme tu me dis que la parole existe d'elle-même et n'a jamais été créée. And there's Allah or there's no Allah. It doesn't matter. Donc, que Allah soit là ou pas, ça importe peu. is God. La parole par elle-même, elle est Dieu. For God is the Word and the Word is God. Car Dieu. Attendez, je vais revenir pour ne pas faire une erreur. For God is the Word and the Word is God. Car Dieu est la parole et la parole est Dieu. Who is the one who created Adam, you said to me? Qui est celui qui a créé Adam, euh, comme toi tu m'as dit The Word. Tu as dit, c'était la parole. OK. Who created the word? the word? Allah, the word, Allah through his word and spirit. My created friend, Allah, ah, Allah par sa parole Il a créé. How you say, how you say his word when the word is not from him, is not created by him? How Comment tu peux dire sa parole lorsque sa parole ne, ne vient pas de lui et ça n'a pas été créé par lui? Oh, this is his word. Comment c'est comment c'est son esprit? Allah's word. C'est la parole de Allah. Okay, but how this is his word if it's not created by him? Comment est-ce que c'est la parole d'Allah si c'est pas créé par lui? I'm not saying uh, the word is created by Allah. It okay. exists. That's what I'm saying. Je n'ai pas dit que la parole est créée par Allah, donc je dis que ça existe. if this Allah, is not the word of, Allah, okay, if this word is not created by Allah, so how you say His? Maintenant, si cette parole n'est pas créée par Allah, comment est-ce que tu dis que c'est son esprit? Because the word belongs to Allah. How it's comment tu dis c'est sa parole? Ah oui, puisque la parole appartient à Allah. Belong to Allah if it's not created by Allah. Comment est-ce que ça appartient à Allah si ça n'a pas été créé par Allah? Because everything is created by the word. Allah cannot create puisque toute chose a été créée par la parole. Question, the world itself is not created by Ça, c'est pas la question. La parole elle-même n'est pas créée par Allah. Allah. My, my friend, focus, focus. Concentre-toi, mon frère. Read, read. OK. If, tu peux lire. If you say to me, let us say, let us make it something physical, OK? Nous allons faire des, un exemple physique. If you say my phone, you say my phone. Si tu dis mon téléphone. OK? And this phone is not made by me. Ce téléphone, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Okay. If I ask you now, is this world owned by Allah as a property? Si tu poses la question si ce monde appartient à Allah comme sa propriété, or it is independent and it exists by itself. Is it owned by Allah? Si ou bien si la, le monde est indépendant, ça existe par lui-même. Est-ce que le monde appartient à Allah? No, we do not say that owned Thank you. by Allah. So it's not owned by Allah, guys. Take one. It's not owned by Allah. Okay. Is it created by Allah? Non, c'est la parole. La parole. Est-ce que la parole appartient à Allah? Non. So Allah has nothing to do with it. Donc Allah n'a rien à faire avec ça. Yeah, obviously. Listen, as long as Allah My friend, exists, you just the word said It's not, euh, évidemment, écoute. Not owned by Allah. It is not created by Allah. Donc, si la parole par le monde si la parole n'est pas créée par Allah, donc ça n'appartient pas à Allah. So what it have to do with Allah? Nothing. Donc ça n'a rien à faire avec Allah, rien. You are actually just um, you are going too deep and philosophy. Aha. donc vous vous faites trop de philosophie. So Islam is a stupid cult the second you go deep. Donc Dieu dit que l'islam c'est une euh, religion stupide une fois que tu entres en profondeur à la philosophie. Islam go go malt, Islam go go go bald, lose all the hair. Dans l'islam euh, se déchauve, l'islam se perd lorsque tu vas en profondeur. And get naked. This is why you are trying to get away from it. Et l'islam est dénudé, c'est pour cela que tu veux fuir. So the second we go deep in Islam, we find Islam is a stupid. Now we can, because now we have it. Une fois que nous entrons en profondeur, nous trouvons que l'islam c'est de la folie. Divine We have the world, which is not created. We have the spirit. This is why you are trying to get away from it. So the second we go deep in Islam, we find Islam is stupid. Now we can, because now we have a three divine. We have the world, which is not created. We have the spirit, which is not created, and we have Allah, which is not created. So you yeah. Muslims you believe. It. Donc l'islam maintenant nous avons nous sommes en présence des trois divins. On a la parole qui n'est pas créée, on a l'esprit qui n'est pas créé, nous avons Allah aussi qui n'est pas créé. Allah is Okay. Allah no, listen, don't tell me, listen, listen. We have the world which is not created. We have the spirit which is not created. And we have Allah which is not created. So you yeah. Muslims believe in the Trinity. Allah, Donc vous les musulmans, vous, créez, vous croyez dans la Trinité alors. Okay. Allah no, listen, don't tell me, listen, listen. How you say... Ah, ne me dis pas, écoute. Three and created, but you are claiming that you worship one God. Maintenant, comment avez-vous trois qui sont incréés et vous dites que vous, vous adorez un seul Dieu? And the one who created you is the word, not even Allah. Et celui qui vous a créé, c'est la parole, ce n'est même pas Allah. So you should worship the word. Donc vous devriez adorer la parole. How can you worship the word? Comment euh, peux-tu adorer la parole? Well, isn't I mean, it the because... one? Isn't it the word? Okay. Hold, hold on. Isn't it the? I let... Attends, attends. N'est-ce pas la parole? Word. Let me explain to you how you can worship the word because. Je vais t'expliquer comment tu peux adorer la parole. According to your logic. that the one who created everything is the word. Puis après ta logique, tu as dit que celui qui a tout créé, c'est la parole. That means Allah is not the creator. Ça veut dire que Allah n'est pas le créateur. And the word itself is not created by Allah. Et euh, la parole elle-même n'est pas créée par Allah. So, Allah is just individual, exists by himself, no problem. Donc Allah c'est juste un individu qui existe par lui-même, pas de problème. Problem. The spirit exists by itself, no problem. Et l'esprit existe par lui-même, pas de problème and the word exists by itself, no problem. Et la parole existe par elle-même, pas, pas de problème. But the only one who created anything, according to your belief, is the word. Mais celui qui a tout créé d'après ta croyance, c'est la parole. You can, okay, if you worship, if you want to worship the word, you are actually worshiping Allah. Okay, my friend. Donc, si tu veux euh, adorer, donc, euh, à la parole. Donc, tu es en train d'adorer Allah. I, I, I, I can stay longer. Okay. You can, okay. If you worship, if you want to worship the word, you are actually worshiping Allah. Okay, my friend. I, I, I, I can stay longer. Okay, you can call me maybe next time. We all... Ah, je ne peux pas rester, rester ici pendant longtemps. Tu peux me rappeler euh, prochainement si tu veux. Welcome. Uh, but as you see, guys, this is how silly this cult. But this gentleman, he said many things important that... Mais euh, comme vous voyez ici que c'est comme ça que cette religion est euh, tellement stupide, mais ce jeune garçon a dit des choses très importantes. we are allowed to lie to you. il a dit qu'en tant que musulmans, ils sont permis de nous mentir. C'est pour ça que vous chrétiens vous devez faire attention lorsque vous écoutez les musulmans parler. The, the, he said clearly, with clear words. I hope everybody will cut this conversation and post it everywhere. Euh, euh, il a dit ça dans des termes clairs. Je pense que tout le monde va prendre cette conversation, cette interview et poster ça partout. que nous musulmans nous sommes permis de mentir, et cela n'est pas considéré comme un mensonge. So De tout ce qu'il va me dire dorénavant, ça, ça, va être un mensonge. Il veut juste se, défendre. Because he just said puisqu'il vient, de le dire ici. And now we, when we got deep, he don't want to go deep. Why? Because deep will, will, like, will show you right away how serious cult. As long Donc, si nous voulons entrer en profondeur, il ne veut pas la profondeur, puisque si nous voulons entrer en profondeur, ça va montrer combien c'est stupide tout ce, tout ce qu'ils croient. Long you don't go in details, it's fine, it's okay, you know. Allah aussi longtemps que vous ne partez pas dans les détails, c'est bon, c'est gentil tout ce qu'on vous dit. Allah is God. But if you go in details, you will see that because deep will, will, like, will show you right away how serious cult. As long you don't go in details, it's fine, it's okay. You know, Allah is God. But if you go in details, Hein, on te dit, Allah c'est Dieu, tout ça c'est bon, mais une fois que vous partez en profondeur, you will see that Allah is no one. vous verrez que Allah n'est rien. He did not even create his words. Il n'a même pas créé ce monde. And the word is the one who is the creator. C'est la, par la parole qui a tout créé. And Allah, according to him, he is a spirit. Et d'après lui, Allah est un esprit. But by the way, according to Islam, Allah has no spirit. This is a lie. Et eh mais d'après l'islam, Allah n'a pas d'esprit. Il n'est pas l'esprit, c'est un mensonge. So this is either a mistake from him or a lie. C'est soit un mensonge ou bien une erreur de sa part. Either it's a lie to defend, just to make Isaiah look fit with Muhammad. Just... Ou bien c'est un mensonge juste pour... Uh, Ah, euh, euh, être compatible avec ce que Muhammad dit. To make it a propaganda thing. Ou bien faire de la propagande. Or he is telling the truth, and that means he believes truly that Allah has, has a spirit. Ou bien il euh, dit la vérité, il croit que <laughs> dans son cœur que Allah a un esprit et c'est un esprit. But either way, that is will prove in Islam to be false, because now. Mais dans toutes les, les deux façons, de toutes les deux façons, ça prouve que l'islam c'est une fausse religion. Now we have three uncreated divine. Donc nous avons trois êtres divins qui ne sont pas créés. Eternal. What is the eternal mean? Qui sont éternels. Quelle est la signification des éternels? The one is exist by itself. Celui qui existe par lui-même. Those are exist by themselves. Ceux qui existent par lui-même. Allah plus the Spirit plus the Word. Allah plus l'Esprit plus la parole. Where the word is coming from? Not from Allah. D'où vient le monde? Le, la parole? Pas de Allah. Where the Spirit is coming from? Not from Allah. D'où vient l'Esprit? Pas de Allah. Neither of them is coming from anyone. Rien ne vient de Allah. That means they are three separated divine. ce qu'ils sont trois entités divines séparées. Not one. Pas un. Not like in Christianity, we say three person, one God. Pas comme dans le christianisme, nous disons trois personnes, mais un Dieu. In Islam, they have a three person and they are totally separated. En islam, ils ont trois personnes et ils sont complètement séparés.